Gopi Janaballabha Giridharadhari Gopi Janaballabha Giridharadhari यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन्हा यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन्हा यमुनथिरावनचाहरी Yamunatira Vanachari Jai Harada Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Ballabha Giridharadhari Gopi Janabala Bhagirid Bharadhari Yashodanandana Braja Janaranjana यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जना यमुनथिरावनचारी यमुनथिरावनचारी Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gaur Haribo, Haribo, Haribo, Nitai Gaur Haribo. Jai Jai Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. Gaur Premanande. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swamin Iti Namane Namaste Sarasati Devi Koravani Pracharine Nirvisesha Sunyavadi Paschacha Deshatarine Om Namo Bhagavate Vasudevaya oh. ॐ नमो भगवते वसुदेवाय ॐ नमो भगवते वसुदेवाय So today we're going to speak some of the pastimes of Srila Prabhupada, memories which I have of Srila Prabhupada, we'll just share with you. You might be interested to know about some things which took place. तो आज आपके साथ हम शिला प्रभुपाद की कुछ लीलाओं के बारे में चर्चा करेंगे कुछ ऐसी घटनाएं जिनके बारे में आप भी जानना चाहते होंगे आप रोचक होंगे जानने के लिए तो उनके बारे में आज बताएंगे So uh, I joined the movement in London 1971 and later on I'd, I'd gone to America. I was in New, New York and Prabhupada wanted devotees to come from England to go to India because there were not many devotees in India at that time. तो मैंने 1971 में लंदन में अ, इस मूवमेंट आंदोलन को ज्वाइन किया और फिर मैं कुछ समय के बाद न्यूयॉर्क चला गया और फिर प्रभुपा जी की इच्छा थी कि जो इंग्लैंड के कुछ भक्त हैं वो भारत आए क्योंकि उस समय भारत में कम भक्त थे सो Prabhupada understood, he knew that the, the English तो शिला प्रभुपाद को इसके बारे में मालूम था कि उस समय जो इंग्लैंड में रहने वाले लोग हैं उनको भारत आने के लिए वीज़ा की आवश्यकता नहीं थी And because devotees were joining, we had quite a few p- young people joining the movement then, and so Prabhupada said, send some of the young men to India and they can help in the preaching there. और क्योंकि उस समय कुछ संख्या में युवक जुड़ रहे थे अ, संस्था में तो प्रभुपाद जी ने कहा कि कुछ युवकों को भारत भेजो और वो प्रचार में सहायता करेंगे वहाँ So I think it was the year 1975, Gopal Krishna Maharaj, now, of, at, about that time he was not a sannyasi, but he was, he, had, he was in New York and Prabhupada was sending him to India to get involved with the management there in India. और 1975 में श्री गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज जो कि उस टाइम सन्यासी नहीं थे और अमेरिका में थे तो प्रभुपाद जी ने उनको बोला कि आप भारत जाइए और यहाँ के प्रचार की मैनेजमेंट में सेवा करिए So uh, he asked the temple president to give him some men to take to India. तो शिला प्रभुपाद ने टेम्पल प्रेसिडेंट को बोला कि गोपाल कृष्ण महाराज को कुछ अ, अ, भक्त दीजिए तब भारत में आने के लिए So because I was with the, I'm having the British passport, so he said, Gopal Krishna Maharaj suggested to me, he said, you should come with me to India. He said, because then you don't need the visa and you can stay for a long time. और जब गोपाल कृष्ण महाराज यहाँ पर आ रहे थे तो उन्होंने अ, महाराज को मुझे बोला कि आप मेरे साथ चलो क्योंकि आप तो इंग्लैंड से हो तो आपको वीज़ा की आवश्यकता नहीं है और आप लंबे समय तक भारत रह सकते हो So it happened, I came to India, and there was one other American devotee, a brahmachari, we both came to India, 1975. At that time it was about April or May, it was after the Gaur Purnima festival. तो अप्रैल या मई का महीना था 1975 में गौर पूर्णिमा का उत्सव हो चुका था तो उसके बाद मैं और मेरे साथ में एक और अमेरिकी ब्रह्मचारी था हम दोनों अ, महाराज के साथ गोपाल कृष्ण महाराज के साथ यहाँ पर आए So the devotees good number of devotees had gone from the temple in New York. They'd gone there to India for the festival. And after the festival, they came back. And after they came back, then it was my turn to go to India. And we went off to India. And uh, it, we, we, I, I came first of all, I was in the temple in New Delhi, which was in Bengali market at that time. और उस समय गौर पूर्णिमा के समय काफ़ी सारे स- संख्या में भक्त जो हैं यहाँ गौर पूर्णिमा उत्सव के लिए भारत आए हुए थे और जब वो यहाँ से वापस अमेरिका गए तो फिर महाराज जी बता रहे कि उस समय मैं फिर यहाँ पर आया और सबसे पहले नई दिल्ली में आया और जो बंगाली मार्केट में मंदिर था उसमें आया मैं And we had Radha Partha Sarati there, and there was about six devotees, and we were doing the program, the temple worship, and the, maintaining the preaching also. और उस समय राधा पारसारथी थे विराजमान बंगाली मार्केट के मंदिर में और छह भक्त थे हम लोग और हम मिलकर भगवान की पूजा अर्चना और प्रचार सब करते थे So it was a it was a small rented house there in Bengali market. We didn't have a lot of facility. But Srila Prabhupada, whenever he would come to Vrindavan, he would always come to visit the temple, first of all in Delhi. तो छोटा सा किराए का घर था जहाँ पर हम लोग रहते थे और भगवान की पूजा करते थे और प्रभुपाद जी जब भी आते थे तो दिल्ली में अवश्य उस मंदिर में दर्शन के लिए आते थे mm -hmm. Of course, we didn't have much facility. Prabhupada didn't like to stay in hotels. He, he, he told us, he said, I don't like to stay in hotels, I like to stay in the temple. तो अ, उस समय अधिक सुविधा नहीं थी और प्रभुपाद जी होटल में नहीं रुकते थे और प्रभुपाद जी को अच्छा नहीं लगता था होटल में रहना वो मंदिर में ही रुका करते थे It happened in London like that, that in London, one devotee, he'd come from America, he'd come from Los Angeles, and he came to London and he saw the temple and saw our facilities, and he said, oh no, he said, this room which you have for Prabhupada, it's not very good. And so he wrote to Prabhupada and said, you know, when next time you come to London, we will get you hotel room rather than have you stay in that room in the temple. तो अमेरिका से एक भक्त है वो लंदन आए और उन्होंने देखा अरे ये तो प्रभुपा जी का कमरा ये है तो बहुत छोटा सा है ये तो अच्छा नहीं है और फिर उन्होंने प्रभुपा जी को बोला कि प्रभुपा जी आप जब भी लंदन में आएंगे तो आप यहाँ नहीं आपके लिए होटल में एक बहुत बढ़िया रूम का हम आयोजन व्यवस्था करेंगे बट प्रभु back end and no I am not going to stay in hotel I don't mind to stay in that room that room is not bad I would stay in दैट रूम और प्रभुपा जी ने पत्र में लिखा नहीं मैं होटल के रूम में मुझे रहना मैं नहीं रहूँगा वो जो मंदिर है वो रूम है मैं उसी में रहूँगा He said, I like to stay in the temple. I don't like to stay these hotels. प्रभुपा जी ने कहा मुझे मंदिर में रहना अच्छा लगता है मुझे होटल में रहना अच्छा नहीं लगता And so he, he would come to Delhi and we only have a little place. And there were, there was a few ladies, there were a couple of ladies there. And so we got them to move out of their place, and we let Prabhupada stay in the place where the ladies were staying. And the ladies, they found some accommodation for, a, because Prabhupada would only stay a couple of days, so just for a couple of days they'd find some place to stay, someone's, some friendly neighbor or friendly life member. तो प्रभुपाद जी इस तरह जब दिल्ली में आते थे तो छोटा सा बंगाली मार्केट में हमारा किराए का घर या मंदिर था उस पर रहते थे और वहाँ पे कुछ माताएं भी थे जुड़ी हुई थी और जब प्रभुपाद जी आते थे तो वो फिर उस कमरे को हम खाली करा देते थे और वो माताएं आस पड़ोस में किसी के पास जाकर रुकती थी क्योंकि प्रभुपा जी केवल दो चार दिन के लिए आते थे और फिर प्रभुपाद जी वहाँ पर रुकते थे and of course we didn't have any any vehicle of our own and Prabhupada wants to go to Vrindavan after staying in Delhi after couple and to see Krishna Balaram Mandir. So, when life members came for the evening program and to hear Prabhupada's lecture, Prabhupada asked one of the men, What business do you do? तो प्रभुपाद जी जब वहाँ पर रुकते थे और लाइफ मेंबर अ, कुछ लोग मिलने आए तो प्रभुपाद जी ने एक व्यक्ति से पूछा कि आप क्या कार्य करते हैं ये गाड़ी है 3149 H R three one four nine EcoSport Yeah. Uh, so pr- the man said to, he said, I have a transport business. So Prabhupada said, oh, transport business. He said, you must have a car. He said, can you arrange a cart for me to go to Vrindavan tomorrow? And the man said, well, yes, of course, no problem. तो उस व्यक्ति ने बोला कि आ, स्वामी जी मेरा ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस है प्रभुपा जी ने कहा वो आपका ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस है तो आपके पास कार होगी तो क्या आप आ, कार की व्यवस्था कर सकते हैं मुझे कल वृंदावन जाना जाना है तो उसने कहा हाँ स्वामी जी जरूर so Prabhupada he would engage people in service to Krishna he wouldn't just depend on us to do everything but he himself would think about engaging people, how they can serve him and how they can help for the service of Krishna. तो शिला प्रभुपाद की ये विशेषता थी कि वो हर किसी को किसी न किसी सेवा में अ, भगवान की सेवा में जोड़ लेते थे और प्रभुपाद जी हर चीज़ के लिए हमारे ऊपर निर्भर नहीं थे वो खुद ही कुछ सेवाओं में लोगों को लिया और उनको सेवा में जोड़ दिया So it was very nice to see Prabhupada, how he was uh, utilizing everyone and thinking how he could engage people in the service of Krishna. तो बहुत अच्छा था कि कि प्रभुपाद जी हमेशा सोचते थे कि हर किसी को किस तरह भगवान कृष्ण की सेवा में जोड़ा जा सकता है Actually, it was difficult in those days to stay in Delhi, and different Prabhupada had sent different sannyasis there to stay in Delhi. One after another, they would leave and say, "No, I can't stay here. I'm going to travel. I'm not going to stay here." तो उस समय दिल्ली में रहना बहुत कठिन था तो एक के बाद एक प्रभुपा जी ने कई सन्यासियों को भेजा पर सब कहते थे नहीं हम यहाँ नहीं रुक सकते हमें तो ट्रैवल करना है You have to understand, in those days, we didn't have any books. There were no books printed yet in India. It was very difficult to do any printing. You had to get paper through the government. Everything was rationed. You know, it was Indira Gandhi was the prime minister and it was uh, very difficult to get things like cement to do construction and to get paper to print also was difficult. और आपको ये भी जानना चाहिए कि उस समय भारत में कोई भी बुक्स नहीं थी प्रभुपा जी की पुस्तकें भारत में नहीं थी क्योंकि उस समय इंदिरा गांधी जी का राज था और उसमें सब कुछ राशनिंग में था तो चाहे आपको कुछ मन, कुछ घर बनाना है सीमेंट है तो सरकार से मिलेगा आपको कोई किताब छापनी तो पेपर है वो सरकार से मिलेगा तो ये चीज़ें उपलब्ध नहीं थी so whatever books we had they come from the west When we came from the west, we'd carry as many books as we could, and bring them, and that way the devotees in India they could get तो उस समय हम जो भी पुस्तकें यहाँ भारत में थी वो हम लोग ही बाहर से लेकर विदेश से लेकर आए थे। हम जब यहाँ पर आए थे, तो जितना अधिक से अधिक किताबें लेकर आ सकते थे हम लेकर आए और बस वही यहाँ भक्तों के लिए उपलब्ध थी sometime later I was in काउकाटर and there was a young man coming who was very interested to become a devotee he was showing a good interest in the Krishna consciousness movement and we thought he had nice potential to become a devotee और कुछ समय के बाद मैं कलकत्ता में था और वहाँ पर एक युवक आया तो उसमें बहुत अधिक इच्छा थी इच्छुक था वो कृष्ण भक्त बनने का हमें लगा कि इसको भक्ति में जोड़ा जा सकता है He, he actually did become a devotee, became a very good devotee. He, he was His Holiness Bhakti Charu Swami. और वो बहुत अच्छे भक्त बन गए जुलन भक्ति चारू स्वामी महाराज Anyway, he was coming to the temple in Calcutta and he wanted to read a book. And we only had one Bhagavad Gita. और तो ये भक्ति चारू स्वामी महाराज उस समय युवक के रूप में कलकत्ता मंदिर में आ, आ- आए और वो पुस्तक पढ़ना चाहते थे और हमारे पास केवल एक ही भगवत गीता थी उस समय There were no books, we didn't have anything. And Whatever book we had, it had been carried from the West to India. And so there was just one Bhagavad Gita in the whole Calcutta temple. So I said, well, we need this book for class. We're having class every evening. And if we don't have a Bhagavad Gita, how will we give class? And so I objected to giving him the Bhagavad Gita. I said, we'll give him another book. तो उस समय कोई पुस्तक नहीं थी क्योंकि जो भी किस पुस्तकें थी हम बाहर से लेकर आए थे और पूरे कलकत्ता मंदिर में सिर्फ एक भगवत गीता थी और वो मांग रहे थे वो युवक तो महाराज बोलते कि मैंने बोला कि नहीं नहीं नहीं दे सकते आपको हमारी हर रोज़ गीता की क्लास होती है अब गीता ही सामने नहीं होगी तो क्लास कैसे लेंगे तो हमने मना किया कि मैं मना किया कि नहीं नहीं गीता नहीं दे सकते अभी आपको So we had a Nectar of Devotion. And I said, well, Nectar of Devotion is a very good book. I said, it's very nice. So we gave him the Nectar of Devotion. And later on, we I found out that he said it, it he read it and he, he, thought it was the most wonderful book and it convinced him that he should become a devotee. तो हमारे पास एक वहाँ पर भक्ति स्वामी सिंधु की भी कॉपी थी अंग्रेजी में नेक्टर ऑफ डिवोशन तो हमने कहा आप ये ले लो ये भी बड़ी अच्छी पुस्तक है और उनको दे दी और बाद में पता चला कि उन्होंने वो पुस्तक पढ़ ली और उन्होंने कहा अरे ये तो बहुत अद्भुत पुस्तक है और वो भक्त बन गए Yeah, he thought, he said, he said it's, if I'd read the Bhagavad Gita, I don't know if I would have had so much conviction, but when I read Nectar of Devotion, it was so wonderful, it was such a beautiful book. He thought, I must become a devotee. तो भक्ति चारू स्वामी महाराज ने बाद में बताया कि अगर मुझे उस टाइम गीता मिली होती तो गीता पढ़ी होती हो सकता है गीता पढ़ के भी मैं भक्त ना बन सक गीता पढ़ के भी मुझे इतना विश्वास नहीं होता भक्ति में परंतु जब मैंने ये भक्ति स्वामी सिंधु पढ़ी नेक्टर ऑफ डिवोशन तो मेरा अटूट विश्वास हो गया और मुझे लगा नहीं मुझे भक्त बनना ही है So you can see how Krishna arranges these things that you know we were thinking to give him the Bhagavad Gita but then actually he got the nectar of devotion and it did the work the, the, the Prabhupada's books are absolute it doesn't matter which book you read They're absolute. They all have the same spiritual potency. तो इस तरह हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण किस तरह व्यवस्था करते हैं हर चीज़ की तो हम तो उनको गीता पहले देने का सोच रहे थे फिर लगा नहीं गीता नहीं देनी चाहिए नेक्टर डिवोशन दे दी उन्होंने वो पढ़ी भक्त बन गए तो हम देख सकते हैं प्रभुपा जी के सारे के सारे जो ग्रंथ हैं वो पूर्ण धरातल पे हैं एब्सोल्यूट लेवल पर हैं सबके सब समान दर्जे में उनमें शक्ति है so Srila Prabhupada wanted very much that we would read his books and study them carefully. तो शिला प्रभुपाद की ये इच्छा थी कि हम उनके पुस्तकों को लें और बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ें I remember one morning in London, Prabhupada was going for his morning walk, and before he went for his morning walk, he came into the temple room. And he saw that we were sitting there, I was sitting there with other devotees, and we were sitting reading Srimad Bhagavatam together. मुझे याद है एक बार की घटना लंदन में थे हम लोग और अ, प्रभुपा जी मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे थे और मॉर्निंग वॉक से- जाने से पहले वो मंदिर कक्ष में आए तो वहाँ देखा कि हम तीन चार भक्त बैठे थे और हम बैठकर वहाँ पर श्रीमद् भागवतम का मिलकर अध्ययन कर रहे थे But in those days, we we would just read the Bhagavad, Srimad Bhagavatam. We just read it. We had Prabhupada's own Bhagavatam printed in India, the first canto in three volumes. And we would just sit and read it, one verse after another. तो उन दिनों में हमारे पास बस वही जो प्रभुपा जी भारत से लेकर गए थे भागवतम की पहले कैंटो की तीन कॉपियाँ बस वही वाले भी हमारे पास थे और हम सिर्फ पढ़ते थे एक के बाद एक श्लोक बस पढ़ते जाते थे सीधा So it was shortly after that Srila Prabhupada established that we should have the Bhagavatam class. And he showed us what the format should be, that we should recite the Sanskrit verse, and everybody should recite also, they sh- everyone should learn to recite the, the verse, and then we should read the purports, and then we should discuss together the meaning of the verse. तो उसके बाद शिला प्रभुपाद ने ये जो प्रतिदिन भागवतम कक्षा है ये आरंभ कर दी और प्रभुपाद जी ने पूरा विधि बताई कि कैसे हमें पहले एक बार श्लोक पढ़ना चाहिए शब्दार्थ पढ़ना चाहिए और फिर उसका पूरा अनुवाद तात्पर्य पढ़ना चाहिए so sometimes devotees are fond of reading reading is good but Prabhupada said even better than reading is discussing together and explaining the Srimad Bhagavatam तो शिला प्रभुपाद ने सरा ये शिक्षा दी हम सबको कई बार हम सोचते हैं कि मैं ग्रंथ पढ़ना है प्रभुपा जी कहते हैं हाँ, ग्रंथ पढ़ना तो अच्छा है पर उससे अधिक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली है साथ में बैठना और उसके बारे में चर्चा करना Prabhupada liked to see that we were learning the philosophy. शिला प्रभुपाद को अच्छा लगता था ये देखकर कि हम सिद्धांत को सीख रहे हैं In the mornings he would go for a walk and several devotees would often accompany him. और प्रातःकाल में शिला प्रभुपाद मॉर्निंग वॉक के लिए जाते थे और कुछ भक्त उनके साथ जाया करते थे Actually, a doctor had told Prabhupada that it would be good for his health that every morning you go for a walk. वास्तव में एक डॉक्टर ने प्रभुपाद जी को बोला था कि आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा अगर आप हर रोज सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाएं So Prabhupada took the doctor's advice and he made it part of his morning program. Every morning for about one hour he'd go for a walk. तो प्रभुपाद जी ने डॉक्टर के सुझाव को ले लिया और अपने मॉर्निंग प्रोग्राम में ही डाल लिया और हर रोज एक घंटे के लिए मॉर्निंग वॉक के लिए जाया करते थे Sometimes he's walking in London, sometimes he's walking in New York. तो कई बार प्रभुपाद जी लंदन में मॉर्निंग वॉक करते थे कभी न्यूयॉर्क में मॉर्निंग वॉक करते थे and sometimes is walking in Calcutta और कभी कलकत्ता में मॉर्निंग वॉक करते थे but Prabhupada had his morning routine and he liked every morning he would have a walk पर परंतु पर जहाँ पर भी प्रभुपा जी हैं उनका मॉर्निंग रूटीन फिक्स था और प्रभुपा जी हमेशा उनको अच्छा लगता था मॉर्निंग वॉक करना and then he would also have his massage in the morning after his breakfast he would have a, an oil massage and he would put on his gamsha and he would like to go out into the open air and sit down and, and have the massage. और फिर सुबह प्रसाद के बाद प्रभुपा जी को मालिश कराना अच्छा लगता था तेल की मालिश प्रभुपा जी अपना गमछा पहनकर बाहर खुले में चले जाते थे और फिर वहाँ पे उनको मसाज करते थे Prabhupada was in New York, New York, a big city. We have the temple in Brooklyn, you know, houses everywhere. Prabhupada doesn't mind. He put on his gamsha, he took outside, took his mat, he sat out in the garden, and his servant came and gave him his massage. जब प्रभुपा जी अमेरिका में थे तो ब्रुकलिन नाम के स्थान पे थे वहाँ पे तो घरों की कतारें लगी हुई हैं एक के बाद एक परंतु प्रभुपाद जी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था वो अपना गमछा पहनते थे और सामने गार्डन है वहाँ जाते थे और अपना मैट बिछा कर लेट जाते थे और फिर उनकी मसाज वहाँ पर की जाती थी and in Calcutta when he was staying in Calcutta at the Albert Road Center there there's a little veranda outside and he would go out into the veranda and he would sit out on the veranda, he'd have his massage there. और ठीक इसी तरह कलकत्ता में एल्बर्ट रोड में मंदिर था तो वहाँ पे एक बरांडा था तो उस वरांडे में आके प्रभुपाद जी लेट जाते थे और वहाँ पर उनकी मसाज की जाती थी फिर He didn't care where he was or which part of the world was he was in. You know, he had his own program and he, he kept his own routine. प्रभुपाद जी का अपना ही प्रोग्राम था अपना ही रूटीन था उनको कुछ अंतर नहीं पड़ता था विश्व के किस कोने में है कहाँ पर हैं वो अपने प्रोग्राम में फिक्स थे Now, often when he would go on morning walks, he would talk sometimes some philosophy, and he would mention in the Bhagavad Gita, it said, and then he would ask, who knows that verse in Bhagavad Gita? और जब मॉर्निंग वॉक में जाते थे तो प्रभुपाद जी फिर सिद्धांत की चर्चा भी करते थे और फिर चलते चलते बोलेंगे भगवत गीता में ऐसे लिखा है और फिर पूछेंगे किसको मालूम है वो जो श्लोक है So this was very early. You know, in the beginning, we didn't we didn't even have the verses. We the Bhagavad Gita, which first came, was the abridged version with no Sanskrit. और ये बहुत अ, हमारी संस्था के बहुत ही प्रारंभिक दिनों की बात है उस समय तो गीता भी नहीं थी और जो थोड़ी बहुत थी वो एवरेज वर्जन था मतलब संक्षिप्त था उसमें संस्कृत के श्लोक तो थे ही नहीं and only very uh, very short purports. They had edited everything to a minimum. और तात्पर्य भी बहुत छोटे हो गए थे वो एडिटिंग करके बहुत छोटा कर दिया गया था उसको But Prabhupada would be quizzing us. What's that sloka? Who knows that verse? परंतु फिर भी प्रभुपाद जी हमारा क्विज लेते थे और पूछते थे "का- कौन सा है वो श्लोक कौन जानता है उस श्लोक के बारे में He wanted us to learn the ph- philosophy and to be able to use it. तो प्रभुपाद जी चाहते थे कि हम सिद्धांत को समझें और उसका उपयोग कर पाएं बाद में I remember when I was a very new devotee, I just joined the, the movement and it happened that uh, one reporter had come there to the temple and he was talking to the devotees and he wanted to write some article about our movement. मुझे याद है उस समय मैं एक नया भक्त था और हमारे मंदिर में एक प्रेस रिपोर्टर आया और वो अलग अलग भक्तों से बातचीत कर रहा था और वो एक आर्टिकल लिखना चाहता था हमारी संस्था के बारे में So somehow he was talking to me and I was very new and before I became a devotee I used to read books by so many other different gurus you know I used to read books by all these different Mayavadi and, and yogis and stuff So he was talking to me, and, and when, when he wrote his article, he put some of the things which I had said, which I quoting Mayavadis. So when Prabhupada heard the article, he was not pleased. <laughs> तो उस समय मैं तो नया भक्त था और ये रिपोर्टर सबसे बातचीत कर रहा था भक्तों से तो मुझसे ही बातचीत कर बैठा और मैं तो इस्कॉन ज्वाइन करने से पहले बहुत अधिक पुस्तकें पढ़ी थी मायावादियों की बहुत अधिक सिद्धांत पुस्तकें पढ़ी थी और मैंने वही सब बता भी दिया उसको तो अगले दिन जब आर्टिकल छपा तो उसने उसमें आर्टिकल में मेरे को कोट करते हुए बोला कि इन्होंने ऐसा बताया है और वो मायावाद सिद्धांत था और जब प्रभुपा जी ने वो आर्टिकल पढ़ा तो प्रभुपा जी को अच्छा नहीं लगा And he said, all devotees must learn our philosophy very carefully. और फिर प्रभुपा ने कहा कि हमारे सब भक्तों को हमारे सिद्धांत को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान पूर्वक समझना चाहिए and he would often be asking us testing us how much we knew how much are we learning और वो अक्सर हमारी परीक्षा लिया करते थे हम कितना जानते हैं कितना सीख रहे हैं and he even told us he said when we go out and every we would go out we go out on sankirtan and when we would do sankirtan at the same time we would do book distribution So Prabhupada said, we should always carry a Bhagavad Gita with us. और हम लोग उस समय हर रोज संकीर्तन के लिए जाया करते थे कीर्तन भी करते थे और कुछ ग्रंथ लेकर जाया करते थे तो प्रभुपा जी बोलते थे आप जब जाते हैं तो आपके साथ हमेशा भगवत गीता की एक कॉपी होनी चाहिए Even though the Bhagavad Gita was just abridged, very small, a few purports, no Sanskrit, but something you have to carry, you should have the book. He said, then when you meet people, you can show them the book and you can preach from the book and quote the verses from Bhagavad Gita. तो हालांकि उस समय भगवत गीता संक्षिप्त रूप में थी एवरेज वर्जन था परंतु फिर भी प्रभुपा जी कहते थे इसको लेकर जाओ और जब वहाँ लोगों को मिलोगे तो गीता में से कुछ दिखाओ बोलो और दिखाओ उनको समझाओ He said, wherever you go out for preaching, you must always take book with you. तो प्रभुपा जी कहते थे कि जब भी आप प्रचार के लिए बाहर जाते हैं तो आपके पास पुस्तक अवश्य होनी चाहिए And this way this is our authority. We can establish the authority. We can show them it says here in the तो इस तरह हम देखते हैं जो ग्रंथ है वो प्रमाण है हम प्रमाण के ग्रंथ के माध्यम से दिखा सकते हैं देखो जो सिद्धांत बताया जा रहा है यहाँ पर ग्रंथ में लिखा हुआ है So Prabhupada would come to India a lot because he was very eager to see the temples in India develop. तो शिला प्रभुपाद भारत भी अक्सर आया करते थे क्योंकि जो भारत में मंदिरों का निर्माण हो रहा था प्रभुपाद जी उनको देखना चाहते थे I, I said I came 1975. We had the small center in Bengali market. There was a, a rented house in Calcutta, which was Albert Road. L later on, we purchased it. तो जब 1975 में मैंने बताया कि मैं भारत में आया था तो उस समय बंगाली मार्केट में हमारा छोटा सा मंदिर था और कलकत्ता में एल्बर्ट रोड में हमारा किराए का घर था जो हमने बाद में खरीद लिया And in Bombay, of course, they had the land at Juhu. और मुंबई में उनका जो जमीन जुहू में था But there was nothing, the temple had not been built yet. It was just, We had a makeshift temple and you know some construction was going on. लेकिन वहाँ पर अभी मंदिर बना नहीं था बस थोड़ा सा कुछ टेम्परेरी जगह बना था और कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा था So this was the, the as much centers as we had in India. There was nothing in South India. There was nothing in Bangalore or Chennai or anywhere there. In Hyderabad, later on, we got the land given, donated in Hyderabad, and that temple was open 1977, I think we opened that temple. तो उस समय भारत में बस इतना ही कुछ था कोई बहुत ज़्यादा मंदिर नहीं थे दक्षिण भारत में कुछ नहीं था चेन्नई में बैंगलोर में कुछ नहीं था हैदराबाद में किसी ने उस समय फिर ज़मीन दिया और 1977 में महाराज कह रहे वहाँ पे मंदिर बना So Prabhupada was constantly traveling. He had to go all o- over the world. Every center would write to him and ask Prabhupada to come. तो शिला प्रभुपाद जी लगातार भ्रमण करते थे जितने भी विश्व भर में केंद्र थे वो सबको बुला, सब बुलाते थे शिला प्रभुपाद जी को One time, uh, one of the la- this one lady, her name was Govinda, Govinda Devi Dasi, and she was a very dear disciple of Srila Prabhupada, and she had been Prabhupada's secretary for some time. So she had gone to Hawaii with her husband, and they had made a center there. तो महाराज बता रहे कि गोविंदा माता जी वो शिला प्रभुपाद जी के बहुत ही प्रिय शिष्य थे और वो अपने पति के साथ हवाई गए जहाँ पे उन्होंने एक सेंटर बनाया था So in Hawaii they have very nice mangoes. So she wrote to Prabhupada And she, she knew that Prabhupada likes mangoes, and she told him, the mangoes are just coming in season now in Hawaii, Prabhupada. Please come and you can enjoy the nice mangoes here. तो उन्होंने प्रभुपाद जी को चिट्ठी लिखा वो जानते थे कि प्रभुपाद जी को आम बहुत पसंद हैं तो उन्होंने प्रभुपाद जी को चिट्ठी लिखा कि हवाई में आमों का मौसम आ गया है तो बहुत ही अच्छे आम हैं आप यहाँ पे आइए और इसका आनंद लीजिए But Srila Prabhupada wrote to her and said, No, I'm going to Russia. He said, Preaching Krishna consciousness in the snow of Russia is sweeter than the sweetest mango. Srila Prabhupada ji शिला शिला प्रभुपाद जी ने बोला कि नहीं मैं रशिया जा रहा हूँ क्योंकि रशिया की बर्फ में प्रचार करना ज़्यादा मीठा है बजाय कि हवाई के So Srila Prabhupada liked so much to go to new places, open up new frontiers and establish the preaching. तो शिला प्रभुपाद जी को बहुत पसंद था नई नई जगह पे जाना नए केंद्र खोलना और वहाँ पे प्रचार को स्थापित करना He went to Africa, he went to Kenya. तो प्रभुपाद जी अफ्रीका गए कीनिया गए And when he was in Kenya, he was doing like a, a sannyasi is supposed to do. He would stay only three days in each house. और जब शिला प्रभुपाद कीनिया गए तो प्रभुपाद जी वही कर रहे थे जो एक सन्यासी को करना चाहिए सन्यासी एक घर में बस केवल तीन दिन ही रुका करते थे There are many Gujarati families there in Kenya and Nairobi, and they all wanted, they invited Prabhupada to come and stay in their home. So Prabhupada said, Yes, I will come for three days. तो कीनिया में नेहरूबी में काफ़ी सारे गुजराती परिवार हैं और वो सब प्रभुपा जी को निमंत्रण देते थे और बोलते थे प्रभुपा जी आप कृपया आइए हमारे घर रुकिए तो प्रभुपा जी कहते हैं हाँ मैं आऊँगा और तीन दिन के लिए रुकूंगा and Prabhupada this is how suppose to be for sannyasi if you stay more than three days then you become a burden on the people तो प्रभुपा जी ने बोला ये सन्यासी का धर्म है सन्यासी अगर तीन दिन से अधिक अधिक किसी स्थान पर रुकता है तो लोगों के ऊपर वो भार बन जाता है but three days is not a long time and people can tolerate for three days परंतु तीन दिन तो लंबा समय नहीं है और लोग सहन कर सकते हैं So Prabhupada was doing like that. He was moving one house to another house. तो इस तरह शिला प्रभुपाद ऐसे करते थे और एक घर से दूसरे घर में प्रभुपाद जी जाया करते थे However, when Prabhupada came there in Kenya, he, he, was, he, he pointed out, he said, you're only meeting to the Indian people there. You have to preach to the African people. परंतु जब प्रभुपाद जी कीनिया आए तो उन्होंने कहा कि आप तो केवल यहाँ पे भारतीयों को प्रचार कर रहे हैं आपको जो अफ्रीकी लोग हैं उनको प्रचार करना चाहिए And the devotee, well, he was an American devotee, he had come there and he was preaching and he cultivated the Indian community, but he hadn't cultivated any African people. तो एक अमेरिकी भक्त थे जो कीनिया में आए हुआ हुए थे और वहाँ प्रचार करते थे पर केवल भारतीयों को प्रचार कर रहे थे किसी वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको प्रचार नहीं किया था so pointed out that you have to preach to the local people that they're the they're actually the proprietors of this country so you you cannot neglect them you must also preach to them to shila प्रभुपाद ne kaha ki aapko yahan ke jo local log hain unko prachar karna chahiye इस संस्था इस इस स्थान के तो वही मालिक हैं तो आपको उनको प्रचार करना चाहिए उनको नहीं नजरअंदाज कर सकते आप of course it's not the easiest field of preaching quite difficult तो ये सरल तो नहीं है वो बहुत कठिन है उनको प्रचार करना Prabhupada got some experience when he first came there they were the, the, the Prabhupada's secretary did his laundry and hung out Prabhupada's clothes on the line to dry. But when he came back to get the clothes, he saw that all Prabhupada's clothes had disappeared. तो आसान नहीं था वहाँ पे अफ्रीका में कीनिया में तो एक बार प्रभुपा जी के जो निजी सेवक हैं उन्होंने प्रभुपा जी के कपड़े धोए और बाहर सुखा दिए और जब प्रभुपा जी वापस आए तो कपड़े वहाँ से गायब हो चुके थे And so he was, the servant was wondering what happened to all Prabhupada's clothes, where did it all go? तो प्रभुपा जी के निजी सेवक ने देखा कि कपड़े प्रभुपा जी के गायब हैं तो वो सोच रहा था अरे कहाँ गए कपड़े प्रभुपा जी के But then that evening when they had the program, then they saw the oh, one African boy was in the kurta and another boy had the dhoti and another boy had, and they saw all Prabhupada's clothing there, different. और जब जब शाम को प्रोग्राम था तो देखा अरे एक अफ्रीकी युवक ने प्रभुपा जी की धोती पहनी हुई है दूसरी ने उनका कुर्ता पहना हुआ है तो इसे एक के बाद एक प्रभुपा जी कपड़े उन्होंने पहने हुए थे you have to be willing to share whatever you have with the local people तो आपको लोकल लोगों के साथ जो भी आपके पास है उनके साथ शेयर करने के लिए तैयार रहना चाहिए that's very important in that country तो उस देश में वही चीज बहुत महत्वपूर्ण है सो uh, Prabhupada asked devotees to uh, distribute Krishna consciousness to every town and village all over the planet. And of course he sent devotees also to China. तो प्रभुपाद जी की इच्छा थी उन्होंने भक्तों को बोला कि संसार के नगर नगर गांव गांव में हरिनाम का प्रचार करो और प्रभुपाद जी ने चाइना में भी भक्तों को भेज And he बोला sent devotees to Russia when it was still locked up, it was still communist, it was still the, the communist belt. और हालांकि उस समय रूस एक कम्युनिस्ट देश था परंतु वहाँ पे भी प्रभुपाद जी ने भक्तों को भेजा at, at one point Prabhupada ordered his own secretary that he should go to Easter in Europe and preach there and there were no devotees there were no temples there at this time और एक बार प्रभुपाद जी ने अपने निजी सेवक को बोला कि आप ईस्टर्न यूरोप में जाओ और वहाँ प्रचार करो और वहाँ पर उस समय कोई भक्त नहीं था कोई मंदिर नहीं था So the devotee who was there, he'd been serving Prabhupada, he'd been Prabhupada's secretary. But now Prabhupada was telling him, no, you go there to Eastern Europe. I want you to go there and do some preaching work there. तो वो जो भक्त था वो प्रभु प्रभुपाद जी का निजी सेवक हुआ करता था और प्रभुपाद जी ने कहा नहीं नहीं तुम यहाँ नहीं रहो तुम जाओ प्रचार करो ईस्टर्न यूरोप जाओ और वहाँ जाकर प्रचार करो But the devotee said to Prabhupada, he said, Srila Prabhupada, he said, there's no vegetables there. They have to eat meat in the winter time. There's nothing to eat. तो उस भक्त ने बोला प्रभुपाद जी वहाँ पर तो कोई अ, सब्जी इत्यादि मिलती नहीं वहाँ तो क- केवल मांस खाना पड़ता है सर्दी के मौसम में So Prabhupada said to him, then eat meat, but go there. तो प्रभुपाद जी ने कहा जाओ और चाहे मांस खाओ पर जाओ वहाँ पर So Prabhupada did not want to hear any excuses why something could not be done. तो प्रभुपा जी कोई एक्सक्यूज नहीं सुनना चाहते थे कोई बहाना नहीं सुनना चाहते थे कि कोई कार्य क्यों नहीं किया जा सकता Prabhupada taught us impossible is a word in the Fool's dictionary. श्रील प्रभुपाद ने हमें शिक्षा दी कि असंभव नाम की जो चीज है वो मूर्खों की डिक्शनरी में होती है And Prabhupada did everything which was impossible. He showed that the impossible became possible by the grace of Krishna. और प्रभुपाद जी ने अपने व्यक्तिगत जीवन से दिखाया कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा से कुछ भी जो असंभव लगता है कार्य वो संभव हो सकता है प्रभुपाद जी ने किया ये सब So प्रभुपाद took on this Krishna consciousness movement and he wanted to see it develop. He wanted that the devotees would develop it better and better and bigger and bigger. तो शिल प्रभुपाद ने कृष्ण भाव भक्ति का प्रचार किया और प्रभुपा जी चाहते थे कि और अधिक बड़े और अधिक बड़े इसका अधिक से अधिक विस्तार हो So although we had just small temples, very small places in the beginning, gradually more and more the local people became interested and they be began to support and we could make better temples. तो हालांकि अरब में बहुत छोटे छोटे केंद्र या मंदिर थे परंतु धीरे धीरे जो लोकल लोग थे वो भी uh, इस भक्ति में जुड़ना आरंभ हुए और वो सेवा करना आरंभ किया और हमारे और अधिक से अधिक मंदिर खुलने शुरू हो गए Initially at Hari Krishna land in Mumbai at Juhu, the devotees lived in very difficult conditions. तो जो आरंभिक दिन थे जो कि जुहू में हरे कृष्णा लैंड था वहाँ भक्त बहुत ही कठिन परिस्थितियों में रहे When Prabhupada bought the land, all the devotees were not favorable. They said, Oh no, this Juhu is so far away from everything. We should be in the city. तो जब प्रभुपाद जी ने वो ज- ज़मीन खरीदी मंदिर निर्माण के लिए तो भक्तों ने कहा नहीं नहीं ये जुहू तो बहुत दूर है हमें तो शहर के बीच में होना चाहिए But Prabhupada had the desire, he wanted that land at Juhu. And he thought it will make nice land to make a nice temple there. परंतु प्रभुपाद जी की इच्छा थी और उन्होंने जुहू का वो स्थान खरीदा और प्रभुपाद जी ने कहा यहाँ पे बहुत सुंदर मंदिर बनाएंगे Now devotees had been living in the city in some life members' condominium. And they didn't like the idea of going out to Juhu. तो जो भक्त हैं वो शहर के बीच में जो लाइफ मेंबर्स हैं उनके साथ रहा करते थे और उनको ये बात लगा ये तो बहुत कठिन है कि हम चूहू पे जाकर कैसे रहेंगे They'd been living in the life members home. Now they're going to live in Juhu. They have to live in tents. तो अभी तो लाइफ मेंबर से घरों में रुके हुए थे और अब उनको वो छोड़कर जुहू में जाना पड़ेगा और वहाँ कनात में रुकना पड़ेगा Although they, although Prabhupada had purchased the land, there was no buildings for every, all the buildings which were on the land were occupied by tenants. तो हालांकि प्रभुपाद जी ने वो ज़मीन तो खरीद ली थी परंतु वहाँ जो थोड़ी बहुत बिल्डिंग थी उस पर किराएदार रहा करते थे तो रहने की जगह नहीं थी भक्तों के लिए And the, de- they just put up some tents where the devotees were staying. तो बस वहाँ पर कुछ टेंट लगा लिए और डिवोटी भक्त लोग वहाँ रुका करते थे And of course, it, it's near to a swamp, it's not far away from the sea, so there's so many mosquitoes there. और वो समुद्र के बिल्कुल पास था समुद्र तट के पास था तो इतने मच्छर चरी हुआ करते थे कीड़े मकोड़े हुआ होते थे वहाँ पर Very difficult conditions. And every day they have to go all the way into Bombay, into Mumbai, into the city to do their preaching. तो बहुत कठिन परिस्थिति थी रहने के लिए और इतना दूर मुंबई शहर के अंदर जाना पड़ता था उनको प्रचार करने के लिए you got to take some get somehow get transport down to Vile Parle and then from Vile Parle you get on one of this trains you know and the trains are like a cathode train or something you know totally packed with people तो भक्तों को पहले कुछ ना कुछ सवारी पकड़कर विले पार्ले जाना पड़ता था और फिर विले पार्ले से वो ट्रेन पकड़ते थे और वहाँ की जो ट्रेन है लोकल ट्रेन वो ऐसी होती थी जैसे भेड़ बकरे उसमें भरे हुए हैं पूरा भीड़ भड़का होता था you know, these trains going into the city, coming through Viliparli, they would just be packed, solid, and you get in there, somehow you suffocate, you tolerate it for 45 minutes or an hour, then finally the train comes into church gate or something. तो विले पार्ले में भक्त लोग उस ट्रेन में घुसते थे भीड़ भड़का भर भरी होती थी ट्रेन और किसी तरह बहुत सहन करो बिल्कुल सांस ही नहीं आता था वहाँ पर हवा ही नहीं थी और फिर 45 मिनट के बाद चर्च गेट स्टेशन पे उतरते थे so the devotees they were tolerating all of these difficulties to establish the temple there in Juhu तो भक्त इन सब बहुत ही कठिन परिस्थितियों को सहन कर रहे थे ताकि जुहू में एक मंदिर का निर्माण हो सके so it took it took years before we could build the temple and open the temple in Juhu. और कई साल लग गए कि हम वहाँ पर मंदिर बना पाए और फिर मंदिर आरंभ हुआ Actually, Prabhupada had already departed when the temple was officially opened. It was 1978 when we opened the temple. Prabhupada left the world in 1977. वास्तव में 1978 में मंदिर खुला उसका उद्घाटन हुआ और 1977 में शिला प्रभुपाद अप्रकट हो चुके थे But Prabhupada had come there before his departure and he had seen everything and he had the opportunity also to stay there in the, in the top floor where his quarters were. परंतु अ, अप्रकट होने से पहले शिला प्रभुपाद आए थे वहाँ पर और प्रभुपाद जी वहाँ पर रुके भी मंदिर के ऊपर जो टॉप फ्लोर में प्रभुपाद जी क्वार्टर से वहाँ प्रभुपाद जी रहे भी कुछ समय के लिए Although the temple was not ready, but they arranged Prabhupada quarters and Prabhupada was able to stay there. तो हालांकि मंदिर अभी पूरा नहीं हुआ था पर भक्तों ने प्रभुपा जी क्वार्टर्स का अरेंजमेंट कर दिया और प्रभुपा जी वहां पर रह पाए later on then he went to Vrindavan and left the body और उसके बाद शिल प्रभुपाद वृंदावन चले गए और वृंदावन जाके उन्होंने अपने शरीर छोड़ दिया but he was happy to stay there in the temple for some days परंतु प्रभुपा जी प्रसन्न थे कुछ दिनों के लिए वहां जुहू मंदिर में रुककर so it was during that time when he was in Juhu I had the opportunity go and chant. We were doing kirtan for Prabhupada. Prabhupada was very, very sick, very weak, and he was just laying. And he wanted devotees all throughout the day, they should come and do a little kirtan for him. तो जब प्रभुपाद जी उस समय जुहू में 1977 की बात है जब प्रभुपाद जी वहाँ कुछ दिनों के लिए रहे और वो शारीरिक रूप से बहुत अस्वस्थ थे और अ, अ, बस पूरा दिन लेटे होते थे तो प्रभुपा जी चाहते थे भक्त वहाँ पर आए कीर्तन करें अलग अलग भक्त जाते थे और मुझे भी अवसर मिला प्रभुपा जी के पास जाकर उनके लिए कीर्तन करने का so, to get to go in and chant for Prabhupada was very special, you know, you had to be really blessed. Tamal Krishna Maharaj was in charge, supervising, and he was very careful who he would send to, to go in and chant for Prabhupada. तो शिला प्रभुपाद के पास निजी रूप से जाना और उनके लिए कीर्तन कर पाना इसके लिए बहुत ही विशेष था भक्तों के लिए और बहुत अधिक कृपा की आवश्यकता थी परम पूज्य तमाल कृष्ण गोस्वाई महाराज हैं वो इस सेवा के अधिकारी थे और वो बहुत ध्यान देखते थे कि कौन किस भक्त को भेजेंगे कीर्तन करने के लिए so I was fortunate I got to go in one time with another one devotee, an American brahmachari who was there, and we went together to go and chant for Prabhupada. तो मैं बहुत अधिक भाग्यशाली था कि मुझे ये सुअवसर प्राप्त हुआ और एक और अमेरिकी ब्रह्मचारी था उनके साथ हम दोनों मिलकर गए और प्रभुपा जी के लिए कीर्तन करते थे अंदर And we only had tiny we were given very tiny car towels little little car towels you know just to make a gentle sound और हमारे पास बहुत बहुत छोटी करताल थी ताकि उससे बहुत ही हल्की सी आवाज निकले करताल की And we were chanting so this one devotee who had come with me he was leading the kirtan and we were chanting Hare Krishna. But then at one point he started to chant Govinda Jai Jai Gopala and Prabhupada immediately opened his eyes and he said, just chant Hare Krishna. तो साथ में अमेरिकी भक्त था वो कीर्तन लीड कर रहा था और मैं उनके साथ हम लोग मिलकर कीर्तन करते थे तो हरे कृष्ण कीर्तन करता रहा बीच में उसने बोलना शुरू कर दिया गोविंद जय जय गोपाल जय जय तो प्रभुपाद लेटे हुए थे आंखें खोल दी और बोला बस हरे कृष्ण महामन का कीर्तन करो so that was one instruction I got from Prabhupada तो एक ये Uh, मुझे विशेष आज्ञा या आदेश मिला शिला प्रभुपाद से Now of course sometimes Prabhupada would chant other things but at this particular point where he's preparing to leave the world he's getting ready, you know, he just wanted to hear the Hare Krishna mantra. तो प्रभुपाद जी कभी कभी कुछ और भी भजन करते थे परंतु ये जब समय था जब प्रभुपाद जी संसार छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं तो बस केवल वो हरे कृष्ण ही सुनना चाहते थे Even when he was in Vrindavan, sometimes, you know, in morning walk, when he would go for a walk in Vrindavan, some people would say, Radhe Radhe to him. तो वृंदावन में भी जब प्रभुपाद जी थे और सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाते थे तो कुछ लोग बोलते थे प्रभुपा जी को राधे राधे And Prabhupada would just say और प्रभुपा जी बोलते थे उत्तर में हरे कृष्णा He didn't want to say anything else except Hare Krishna. तो प्रभुपा जी हरे कृष्ण के अलावा और कुछ नहीं बोलना चाहते थे In this way he was encouraging us to keep our chastity and to chant the holy name of Krishna. इस तरह शिला प्रभात हमें शिक्षा दे रहे थे कि अपनी शुद्धता बनाकर रखें और हरे कृष्ण महामंत्र करें So Prabhupada gave us a lot of instructions. He was very concerned that we would worship the deities nicely. तो प्रभुपा जी ने हमें बहुत अधिक शिक्षाएं दी और प्रभुपा जी बहुत व्याकुल रहते थे कि हम श्री विग्रह की सेवा बहुत अच्छे तरीके से ध्यानपूर्वक करें He would come and see the deities and he would, if he liked, he would ask, oh, who has dressed? And he would compliment them, oh, you've done very nice, very good. तो प्रभुपाद जी विग्रह दर्शन के लिए आते थे ध्यानपूर्वक देखते थे और अगर प्रभुपाद जी को अच्छे लगते थे ड्रेसिंग तो प्रभुपाद जी कहते थे बहुत अच्छा है किसने श्रृंगार किया है Sometimes Narayani Mataji that was there in Calcutta and she would dress the deities in Calcutta. Prabhupada appreciated. तो कई बार नारायणी माता जी उस समय कलकत्ता में हुआ करती थी और वो पुजारी सेवा करती थी और ड्रेसिंग करती थी तो प्रभुपाद जी उनको कहते थे बहुत अच्छा किया है श्रृंगार आपने and Prabhupada would also check the prasadam what has been offered to the deities he would want to see what are we offering और शिल प्रभुपाद को प्रसाद के बारे में बहुत ध्यान रखते थे वो देखना चाहते थे कि क्या भगवान को भोग लगाया है so one time it happened in Calcutta you know it was afternoon and Prabhupada said, Bring me the offering, let me see what you've offered for the deities. तो एक दिन कलकत्ता की बात है दोपहर का समय है तो प्रभुपाद जी ने कहा कि मेरे पास अ, राजभोग प्लेट लेकर आओ मैं देखना चाहता हूँ कि आपने भगवान को क्या ऑफर किया है क्या भोग लगाया है So the fruit offering, afternoon we offer fruit, so they brought the plate, the, all the fruit which had been offered to the deities and presented it to Prabhupada. तो दोपहर में हम लोग फल भोग लगाया करते थे भगवान को तो हम प्लेट में फल लेकर आए और प्रभुपाद जी को दिया कि हमने ये भोग लगाया है So Prabhupada would taste it, you know, different pieces of different fruits. He would taste a little bit of each fruit. तो जो जो फल थे तो अलग अलग फल का छोटा छोटा पीस है प्रभुपाद जी उसको चखते थे And then he asked, who purchased this fruit? और फिर प्रभुपाद जी पूछते थे किसने खरीदा है ये फल So they said, Oh, Prabhupada, this, this fruit was purchased by Debu. There was this one Bengali man who was coming, he, no, he was about 30 years old at the time, about 30 at the time. So he was buying the fruit. He was a local man, Bengali, so he, we'd ask him to buy the fruit for the deities. He said, Oh, Debu purchased it. He said, Tell Debu to come here. तो भक्त लोग बोलते थे प्रभुपाद जी ये तो देबू ने खरीदा है तो देबू एक वहाँ पे लोकल बंगाली लड़का था तीस साल की उम्र रही होगी तो भक्त लोग उसको सेवा में लगाते थे कि तुम जाओ और फल खरीद कर लाओ And Prabhupada said to Debo, he said, you're Bengali, you don't know how to buy fruit. He said, this, this fruit is terrible, you should buy better fruit than this for the deities. तो फिर प्रभुपा जी ने कहा जाओ उसको देबू बंगाली को जो खरीदता है उसको लेकर आओ मेरे पास तो जब वो आया तो प्रभुपा जी ने कहा तुम तो बंगाली हो तुम्हें पता नहीं है कि फल किस तरह के होते हैं जाओ अच्छे फल खरीद के लाओ How careful Prabhupada was about everything. He wanted us to do everything very nicely for Krishna. तो प्रभुपाद जी बहुत ध्यान देते थे कि जो हम भगवान की जो भी सेवाएं कर रहे हैं बहुत ध्यानपूर्वक की जानी चाहिए So even purchasing fruit and also flowers. If you buy flowers which are all faded and wilted, then it's not good also. तो प्रभुपाद जी बहुत ध्यान देते थे चाहे फल हो फूल हो ऐसे फूल खरीद के लाए हैं जो बासे हैं अ, सुगंध नहीं दे रहे तो वो भी अच्छा नहीं है if we offer all wilted flowers dry flowers to Krishna then Krishna would not be pleased and Prabhupada also expressed his displeasure तो जब अगर हम बासे फूल भगवान को अर्पित करेंगे तो भगवान प्रसन्न नहीं होंगे और प्रभुपाद जी भी बहुत अप्रसन्न रहते थे यदि हम ऐसा कुछ करते थे तो Prabhupada said because you have no bhava so you are offering these things to Krishna तो प्रभुपा जी कहते थे क्योंकि आपके पास कोई भाव नहीं है इसलिए आप ऐसी बेकार की चीजें कृष्ण को भोग लगा रहे हैं so everything has done very carefully तो सब चीजें बहुत ध्यानपूर्वक की जानी चाहिए and one time even some things were ornaments for the deities they got stolen and they disappeared and Prabhupada said this is the fault you have to take care of krishna's property. तो कभी ऐसे हुआ कि जो भगवान के आभूषण है वो खो गए किसी ने चुरा लिए तो प्रभुपाद जी ने कहा ये भक्त की गलती है उसको ध्यान रखना चाहिए भगवान के आभूषणों को संभाल कर रखना चाहिए you, you're the servants of Krishna. You have to take care of everything for the service of Krishna. Don't, if it goes missing, if it gets stolen, then it's your fault. तो प्रभुपा जी ने बोला आप कृष्ण के सेवक या दास हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए अगर कोई चीज़ खो गई है या चोरी हो गई है तो आपकी गलती है आपको ध्यान रखना चाहिए so was और कई बार प्रभुपाद जी बहुत ही स्ट्रिक्ट uh, होते थे and even Prabhupada's own son he told me Prabhupada's son his youngest son Vrindavan uh, one time he was just talking he, he actually called on the telephone he was at home and he just wanted to talk to devotees. So I had the, I was in the office and I picked up the phone and he was talking to me, and he was talking about Prabhupada. तो एक बार जो प्रभुपाद जी के सबसे छोटे बेटे हैं वृंदावन नाम था तो वो अ, भक्तों से बात करना चाह रहे थे तो उन्होंने फ़ोन किया भक्तों से बात करने की इच्छा थी तो मैं वहाँ पे ऑफिस में था मैंने फ़ोन उठाया और उनसे मेरी बातचीत हुई फ़ोन पर और प्रभुपाद जी के बारे में बात कर रहे थे वृंदावन में And he said, You don't know how strict my father was. और उन्होंने बोला वृंदावन प्रभु ने बोला कि तुम्हें नहीं पता कि मेरे पिताजी कितने स्ट्रिक्ट हैं Yeah, Prabhupada could be like a thunderbolt, but at the same time he could also be soft as a rose. तो प्रभुपाद जी एक गुलाब की तरह कोमल होते हो सकते होते थे और कई बार एक वज्र की तरह बहुत स्ट्रांग होते थे We have, कठोर to, होते थे we have to appreciate the different moods of Srila Prabhupada. तो इस तरह शिला प्रभुपाद के अलग अलग मूड थे और हमें इन सबको समझने का प्रयास करना है One time Prabhupada was in London and we arranged a Bhagavat Sapta for him. But it was arranged out in a, a suburb. It wasn't in the city of London. It was outside London where there was a lot of Indian people living. So uh, it was not arranged in the suburb. It was arranged in the suburb, not in the city. Yeah, not in the city. And Indian people were living in uh, the city. Uh, it was outside, the outskirts of London. Yeah. तो एक बार हमने प्रभुपा जी के लिए भागवत सप्ताह आयोजित किया और वो uh, शहर के बाहर सबब में किया सिटी में नहीं किया जबकि सिटी में काफ़ी भारतीय रहा करते थे So one Indian man had arranged the program and he, he asked Prabhupada to come and speak and Prabhupada agreed. तो वो प्रोग्राम आयोजित किया गया और प्रभुपाद जी को निमंत्रण दिया कि आइए और आप बताइए So Prabhupada went the first night and he spoke and everything. And then after that he said, I'm not going, somebody else can, should go tomorrow. He said, I'm not going to go again. तो पहली रात को तो प्रभुपाद जी गए और कथा की और फिर प्रभुपाद जी ने बोला उसके बाद कि मैं नहीं आऊँगा कल कोई और जाए और वो वहाँ पर बोले He said that hall was not very nice. और प्रभुपाद जी ने बोला कि वो हॉल उतना अच्छा नहीं था So he, when he was invited for a program, he liked to see nice arrangements. तो जब प्रभुपाद जी को किसी प्रोग्राम के लिए निमंत्रण दिया जाता था तो वो चाहते थे कि अच्छा आयोजन किया जाए But he told another sannyasi, young sannyasi, said, "You go and you give the class." परंतु प्रभुपाद जी ने एक और युवा सन्यासी उनको बोला कि तुम जाओ और तुम वहां पर वो कथा करो So Prabhupada was practical. He would consider You know, is it worth my while to go all this distance? Because it's quite a distance away. Probably Prabhupada didn't like to travel so far just to give a little lecture. So Prabhupada ji was very vyavharik. So Prabhupada ji thought that going so far from the city, से the suburb, जाना तो ये उनके लिए उतना व्यावहारिक नहीं था इसलिए प्रभुपा जी ने कहा दूसरे युवक सन्यासी को कि आप वहाँ And if somebody else was there, other disciples were there, they could do it, then Prabhupada would tell them, you go and do it. और कभी कोई और प्रभुपाद जी के शिष्य होते थे और वो कर सकते थे सेवा तो प्रभुपाद जी उनको बोलते थे ठीक है आप जाओ और आप वहाँ पे प्रवचन दो So Prabhupada was always preparing the devotees that they should take the responsibility and not always just depend on him to do everything. तो प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को भक्तों को तैयार कर रहे थे कि उन्हें भी जिम्मेदारी लेना सीखना चाहिए और हमेशा प्रभुपाद जी के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए हर चीज़ के लिए And he would appreciate very much everyone who did even a little service for him. और कोई भी भक्त कोई छोटी सी भी सेवा करता था तो प्रभुपाद जी उसको बहुत ही अधिक appreciate करते थे सराहते थे Even if you are doing some little service like frying some nuts for his breakfast in the morning, he would thank you so much. कोई छोटी सी भी सेवा करता था चाहे मूंगफली के दाने ही तल रहा हो प्रभुपा जी को सुबह ब्रेकफास्ट पर देने के लिए तो प्रभुपा जी उसको बहुत धन्यवाद करते थे सेवा so के लिए was always appreciative of the devotee's service. तो शिला प्रभुपाद भक्तों के को बहुत धन्यवाद करते थे सदैव हर सेवा के लिए Okay, are there any questions? तो हरे कृष्णा यही विराम देंगे कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं भक्त लोग Hare Krishna Maharaj Maharaj can you tell how the preaching start in China first time Maharaj, can you please tell how the preaching, in, how you started preaching in China? मतलब चीन में कैसे प्रचार हुआ आप उसके बारे में कृपया बताइए थोड़ा Prabhupada said, just send the books there. The books will make the field for the preaching. तो शिला प्रभुपाद ने बोला बस वहाँ पर पुस्तकें भेज दो और पुस्तकें भेजने के माध्यम से वहाँ पर एक तरह से खेत तैयार हो जाएगा ताकि हम प्रचार कर सकें So initially we would just give the books to people in Hong Kong and people going back to China. We give them free books to take to China. तो आरंभ के दिनों में हम हांगकांग में पुस्तक वितरण करते थे और लोगों को हम पुस्तकें देते थे और वो फिर मुफ्त में जो चाइना जा रहे होते थे उनको पुस्तकें दे दी जाती just like in Russia they sent so many books to Russia जैसे रूस में भी इतनी सारी पुस्तकें भेज दी गई so the books they create the field for the preaching तो जो ग्रंथ हैं या पुस्तकें हैं प्रभुपा जी की वो तैयार करते हैं प्रचार के लिए भूमि को तैयार करते हैं Prabhupada gives an example he said just like the communists they never came to India to preach but they sent the books and people read the books and in this way you got communism in India तो जैसे प्रभुपा जी अक्सर ये उदाहरण देते थे कि जो कम्युनिस्ट लोग हैं वो भारत कभी नहीं आए प्रचार करने के लिए उन्होंने केवल अपनी पुस्तकें भेज दी और यहाँ केवल पुस्के पढ़ के भारतीय हैं वो कम्युनिस्ट बन गए so in the same way we distribute our Krishna conscious literature it will create the devotees तो ठीक इसी तरह जब हम जो कृष्ण भक्ति का जो लिटरेचर है पुस्तकें हैं ग्रंथ हैं इनको वितरित करते हैं तो इनसे भक्त बन जाते हैं so we give so much importance to this book distribution तो इसीलिए हम जो ग्रंथ वितरण की सेवा है उसको बहुत अधिक महत्व देते हैं We want people to understand, get to know about Krishna and the message, the mission of Krishna and Lord Chaitanya and his teachings. तो हम चाहते हैं कि लोगों को ये श्री चैतन्य महाप्रभु का जो की, की जो शिक्षा है संदेश है उसके बारे में जानकारी मिले People somehow they know about so many Mayavadi people. They know all the impersonalists and the Mayavadis. They never heard about Krishna. तो लोगों को साधारणतः बहुत सारे मायावादियों के बारे में मालूम है परंतु कृष्ण के बारे में उनको नहीं मालूम है So we're trying to teach them the higher truth that, that, that Sri Lord Krishna is the original personality of Godhead and He is the highest truth. तो इसीलिए हम लोगों को जो सबसे बड़ा रहस्य है या सबसे बड़ा ज्ञान है वो दे रहे हैं भगवान कृष्ण के बारे में कि भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है Krishna says in the Bhagavad Gita, Sarvamita Dritamanye Yamam Vadisi Keshava. There is no truth superior to me. Everything rests on me. Just like uh, pearls are strung on a thread. तो भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि मैं ही परम सत्य हूँ मुझसे बड़ा कोई सत्य नहीं है और सब कुछ मुझ पर निर्भर है जैसे कि एक मोतियों का हार है उसके मोती हैं वो धागे के ऊपर निर्भर होते हैं so only Lord Krishna says you don't find anywhere that Brahma और गणेश और शिव और Durga ever say they are the highest truth तो केवल कृष्ण ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं या भगवान हैं जो बोलते हैं ये चीज़ की सब कुछ मेरे ऊपर निर्भर है आपको कहीं नहीं मिलेगा कभी कहीं गणेश जी ने दुर्गा जी ने शिव जी ने ऐसे बोला हो कि सब कुछ हमारे ऊपर निर्भर है so we want to establish this this satyam param dhimahi the supreme truth Lord Shri Krishna we want to meditate upon him तो हम ये जो परम सिद्धांत है सबसे ऊंचा सिद्धांत है इसको स्थापित करना चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही परम सत्य हैं somehow people have become lost in all the other gods, so many other gods, so many other different rituals, and they've forgotten the most confidential truth. तो किसी न किसी कारण से जो लोग हैं वो अलग अलग चक्रों में पड़ गए हैं अम, अम, कर्म कांड इत्यादि में पड़ गए हैं और अलग अलग भगवानों के पीछे भाग रहे हैं और जो परम सत्य हैं परम भगवान हैं उनको भूल गए हैं So by distributing Srila Prabhupada's books, then people will begin to understand. तो शिल प्रभुपा के ग्रंथों का वितरण करने से लोग इस इस बात को समझना आरंभ करेंगे So we have translate we're translating the books into all the languages of the world. तो हम इन ग्रंथों का विश्व की अलग-अलग भाषाओं में अनुवाद कर रहे हैं. And people all over the world are beginning to know that Krishna and Srimad Bhagavatam they're starting to hear these things they never heard before. और संसार भर में लोग वास्तव में अब जानना आरंभ कर रहे हैं उन्होंने पहले कभी नहीं सुना था पर अब वो जानना आरंभ कर रहे हैं भक्ति में जुड़ रहे हैं Hare Krishna Hare Krishna first and most thank you so much Maharaj it was a very wonderful association we got from you we got blessed Maharaj Maharaj my question is that you been the movement for now fifty one years Maharaj nineteen seventy one you join and you been for so many years Maharaj So my, my question is, one is, uh, what should we do to remain in the movement? And at the same time, as Srila Prabhupada says that just longevity is not important. The tree can also have a long life. So how, how can we be fruitful in this life? How can we advance in Krishna consciousness? If you can kindly share, Maharaj. Hmm. मेरा प्रश्न है कि महाराज सर्वप्रथम आपका बहुत बहुत धन्यवाद आभार कि आपने इतना अद्भुत हमें संग प्रदान किया तुम्हारा मेरा प्रश्न है कि आप इतने सालों से पचास साल से इस आंदोलन में हैं तो हम लोग भी क्या करें अपने जीवन में कि हम भी इस तरह से लंबे तरह से भक्ति कर सकें और ना केवल लंबे तरीके से भक्ति करना क्योंकि लंबा तो आयु पेड़ की भी होती है हम कैसे इस इस जीवन में भक्ति में अग्रसर भी हो सकते हैं आगे बढ़ सकते हैं Well, we just have to stay in the process, keep following the process. Just like we have a morning program, so we take part in the morning program. We come for the program, we take part, we sit and chant every morning, and we take time to hear and to discuss the teachings based on the scriptures. And so in this way, we stay alive in Krishna consciousness. तो हम बस इस प्रणाली में लगे रहें जैसे यहाँ पर मॉर्निंग प्रोग्राम होता है तो हम आएँ यहाँ पर जप करें अ, यहाँ श्रव, कथा श्रवण करें और इसके माध्यम से हम कृष्ण भक्ति में जीवित रहेंगे यदि हम इस तरह से पूरी प्रणाली का कृष्ण कॉन्शियस प्रणाली का को फॉलो करेंगे sometimes things go okay and sometimes there problem sometimes you get difficulties things are not so well and may be some relationship somewhere with someone is not so good But somehow you just go on, you hold on, you keep going on, you keep going to the morning program, you keep chanting, and you stay alive in Krishna consciousness. तो कई बार चीजें हैं, परिस्थितियां हैं, वो अनुकूल होंगी, कई बार परिस्थितियां प्रतिकूल होंगी, कुछ अलग-अलग तरह की समस्याएं आएंगी, आएंगी, कभी ऐसा भी हो सकता है किसी से संबंध भी अच्छा नहीं हो, पर जो भी हो, जैसी परिस्थिति हो, बस आप आते रहें, विशेष रूप से मॉर्निंग प्रोग्राम में आते रहें, जप करते रहें भक्तों के साथ, श्रवण करते रहें। So we want to stay in the Krishna consciousness movement and at the same time also we want to go forward. We give the example, just like the arrow has to be going forward, if it's not going forward it would just go down. तो हम कृष्ण भक्ति में ना केवल लगे रहना चाहते हैं परंतु हम आगे भी बढ़ना चाहते हैं तो उदाहरण दिया जाता है एक तीर का जिस तरह तीर को छोड़ते हैं तो या तो तीर सामने जाएगा या फिर तीर नीचे गिर जाएगा So how do we make advancement? We just have to uh, try to accept everything which is favorable for our Krishna consciousness. Do as much service as possible. तो हम कैसे प्रगति करें भक्ति में तो इसके लिए हम सदैव कृष्णा कॉन्शियस प्रोसेस में लगे रहें और जितनी अधिक से अधिक सेवा हम कर सकते हैं वो करें And if we just keep engaging in service, even though our service may not seem very significant, in the eyes of Krishna, Krishna sees all the service the same. Whether you're sweeping the floor or offering the arti, it's not different to Krishna. और इस तरह यदि हम सेवा में निरंतर लगे रहें तो अ, से- सेवा से भगवान प्रसन्न होते हैं और भगवान के लिए सब सेवा बराबर हैं चाहे हम चाहे कोई झाड़ू लगा रहा हो चाहे कोई अंदर आरती कर रहा हो ऑल्टर में तो सब की सब सेवाएं समान है हालांकि देखने में लग सकता है कि ये सेवा महत्वपूर्ण है या ये सेवा कम महत्वपूर्ण है उससे अंतर नहीं पड़ता बस सेवा में लगे रहिए Sometimes we don't appreciate that we are and and the the example given just like you go in the airplane One minute the aeroplane is on the ground, and the next minute the aeroplane is way up in the air over the city. You didn't notice any big change, but you know, you're up over, over the city, 1,000 feet up in the air. You didn't notice a change. So in the same way with Krishna consciousness, we don't notice how we advance. But if you, every day you're chanting and you're seeing the deities and you're hearing some philosophy, then every day you're advancing bit by bit. तो कई बार ऐसा लगता है कि हम तो भक्ति में प्रगति नहीं कर रहे लगता है रुक से ही गए हैं पर ऐसा नहीं है उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं जैसे हम हवाई जहाज़ में बैठे होते हैं हवाई अड्डे के ऊपर तो वो हवाई जहाज़ तो अभी ज़मीन पर है परंतु कुछ ही क्षण में हवाई जहाज़ हज़ारों मील ऊपर आकाश में हो जाता है और जो अंदर बैठा है उसको पता भी नहीं चलता उसने ध्यान ही नहीं दिया और फिर एकदम से देखता है कि अरे हवाई जहाज़ तो आसमान में है तो इसी तरह कई बार हमें पता नहीं चलता पर बस केवल यहाँ पर आते रहें हरिनाम का जप करते रहें हरे कृष्ण वाहन करते रहें श्रवण करते रहें ग्रंथ अध्ययन करते रहें तो हर जिस जितना हम करेंगे उतना हम प्रगति करेंगे ही करेंगे भक्ति में so you can be sure that if every day you continue to take part in activities and do a little service every day you are making progress तो ये सुनिश्चित है कि यदि आप प्रतिदिन आ, आ, आ रहे हैं और भक्तों के साथ इस भक्ति प्रणाली में लगे हैं तो आप अवश्य भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं every flower you thread on to the flower garland it goes into your bank account the spiritual bank account that you did this service for Krishna तो एक एक पुष्प जो आप लगाते हैं उदाहरण के लिए भगवान के लिए तो वो सब के सब आपका जो आध्यात्मिक बैंक अकाउंट में जाता है कि आपने भगवान कृष्ण के लिए ये सेवा की And that service to Krishna, that is what will take us back home, back to Godhead. और ये जो भगवान श्री कृष्ण के लिए सेवा की जा रही है वही सेवा हमें भगवत धाम में वापस लेकर जाएगी Even you take some prasadam, just by taking prasadam, it guarantees a human life in the next birth. आप हालांकि आप मान लीजिए केवल प्रसाद ही लें पर प्रसाद लेने मात्र से इस बात ये सुनिश्चित है कि अगला जन्म मनुष्य का होने वाला है So by just giving people prasadam also, then you're also getting more mercy from Krishna. तो केवल प्रसाद पाने से या वितरण करने से भी भगवान की बहुत कृपा मिल रही है We eat prasadam, we also distribute, we give to others. And the more we give Krishna to others, the more we get Krishna ourselves. तो हम प्रसाद पाते भी हैं और प्रसाद वितरित भी करते हैं तो जितना हम कृष्ण दूसरों को देते हैं उतना ही कृष्ण हमारे जीवन में आते हैं So you please continue in this way, you distribute Krishna consciousness. तो कृपया करके आप इसी तरह सब लगे रहिए और ये कृष्ण भक्ति है ये दूसरों को देते रहिए Hare Krishna Hare Krishna Prabhu question Hare Krishna Go ahead. Hari Krishna Maharaj, thank you so much for your divine association, Maharaj. Maharaj, um, what pleases Srila Prabhupada the most and how can we serve Srila Prabhupada and his followers always? शिला प्रभुपाद को सबसे ज़्यादा खुशी किस चीज़ से मिलती है और हम हमेशा शिला प्रभुपाद और उनके फॉलोअर्स की किस प्रकार सेवा कर सकते हैं How to please Srila Prabhupada and how to serve Srila Prabhupada and his followers? Well, just simply help this Krishna conscious mission by serving this Krishna conscious mission. That's very pleasing to Srila Prabhupada. तो बस ये जो कृष्ण भावना आंदोलन है इसमें सेवा करते रहिए और इसमें सेवा करने करना शिला प्रभुपाद को बहुत प्रसन्न करता है This ISKCON, this is Prabhupada's society. Prabhupada is here, he is the founder Acharya, and it's very important that we have the temple very nice and that people appreciate the temple. तो इस्कॉन प्रभुपाद जी की संस्था है प्रभुपाद जी यहाँ पर विराजमान है प्रभुपाद जी हमारे फाउंडर आचार्य हैं तो जिस तरह मंदिर है तो बहुत अच्छा है कि लोग यहाँ पर आएँ और उनको अ, सब अच्छा लगे So Prabhupada is pleased when he sees more and more people come to the temple and he sees the people also chanting and dancing and serving Krishna nicely. तो प्रभुपा जी बहुत प्रसन्न होते हैं जब देखते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में लोग श्रद्धालुगण मंदिर में आ रहे हैं और साथ के साथ वो हरे कृष्ण आह्वान भी कर रहे हैं कीर्तन कर रहे हैं नृत्य कर रहे हैं और सेवाएं में सेवा में जुड़ रहे हैं So you want to please Prabhupada's devotees, then also you, you can, it's the same for them. Prabhupada's devotees, they are also happy when they see more people come to the temple and then they see people also liking Krishna consciousness and becoming active in Krishna's movement. और यदि आप शिला प्रभुपाद के अनुयायियों को प्रसन्न करना चाहते हैं तो भी वही है वो भी तभी प्रसन्न होते हैं कि अधिक से अधिक लोग मंदिर में आते हैं और भक्ति में जुड़ते हैं और भगवान कृष्ण की सेवा में जुड़ते हैं Yes, we have one more question here. हरे कृष्णा महाराज जी प्रणाम आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने प्रचार के सीक्रेट्स के बारे में बताया प्रभुपात के साथ अपना एसोसिएशन के बारे में शेयर किया और कल जो आपने होली नेम हरे कृष्ण तो कल होली नेम के बारे में बताया था मेरा कल के संदर्भ में एक क्वेश्चन है कि आप हमेशा जैसे कहते हैं कि हम ध्यानपूर्वक जप करते हैं अगर ध्यानपूर्वक जप नहीं करते तो एक प्रकार से अपराध होता है तो कल जैसे कि आपने अजामिल के बारे में बताया था तो अजामिल की जब मृत्यु होने वाली थी तो वो डर गए थे और यमदूतों को देख के उनके जो पुत्र का नाम था नारायण तो उसने उस नाम को उच्चारण किया था तो जिससे भगवान विष्णु के पार्षद आ गए थे तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि उसका तो भगवान को नाम को जानता भी नहीं था और उसका कोई मूड भी नहीं था तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं first and foremost thank you so much much for your wonderful association Maharaj my question is related to yesterday's talk which you gave on chanting Uh, so you said that we should always chant attentively, and if we don't chant attentively, that's an offense towards the holy name. So at the same time, we hear about Ajamil. So Ajamil, at the time of death, he uh, chant, he uh, called for his son. So he didn't even call for the Lord. He just called for his son, but still he got the benefit. So how to understand that? Yes, well, Ajamil's chanting was not yet perfect. His chanting was namabas. It was the shadow of the name. So if you chant at that level of namabas, it destroys sinful reactions, but it didn't take him back to Godhead. तो अजामिल का हरिनाम पूर्ण नहीं था अपने आप में शुद्ध हरिनाम नहीं था वो नामाभास था तो यदि कोई नामाभास के स्तर पे जप करता है तो उससे उसके सारे पाप तो समाप्त हो जाते हैं पर भगवत धाम नहीं जा सकता तो अजामिल नामाभास के करके भगवत धाम नहीं गया वास्तव में Ajamila, in his youth, he was a brahmana, a dutiful brahmana. He had been born in a brahmana family and he was doing brahmana puja, worshipping shaligram and so on. But he became fallen. तो अजामिल अपनी युवावस्था में एक ब्राह्मण का पुत्र था और वो शालिग्राम पूजा इत्यादि किया करता था परंतु कुछ आगे जाकर वो पतित हो गया So somehow he had the good fortune to name his child as Narayana. And he was calling the name of his son many times. तो कुछ ऐसी व्यवस्था बनी कि उसने अपने पुत्र का नाम नारायण रख दिया और अपने पुत्र को संबोधित करते हुए वो दिन में कई बार नारायण नारायण बोलता था So it said when he was chanting the name of his son, at the m- moment when the Yamaduras came, then he also called for his son, but then he remembered that that Narayan is also the name of the Lord. तो ऐसा कहा जाता है कि जब वो मृत्यु के समय अपने पुत्र को पुकार रहा था नारायण कहकर तो उसको एकदम से ये भी स्मरण हो गया कि अरे नारायण तो भगवान का नाम है And so and this was chanting तो इसका जो अजामिल का नाम जब था वो नामाभास के स्तर पे था अभी शुद्ध नाम नहीं था so after hearing the conversation between the Yamadutas and the Vishnu dutas then Ajamila understood his situation and he left his home and he went to Hardwar and he took shelter in a Vishnu temple. और जब ये अ, यमदूतों और विष्णुदूतों के बीच में संवाद हुआ तो ये सुनने के बाद अजामिल वो स्थान छोड़ के चला गया हरिद्वार चला गया और वहाँ विष्णु मंदिर में रहा और वहाँ जाके उसने हरिनाम किया And he stayed in that Vishnu temple, chanted the holy name there and later on he gave up his body on the bank of the Ganga. तो वहाँ पर हरिद्वार में विष्णु मंदिर में रहकर वो हरिनाम का जप करता था और फिर वहाँ पर गंगा के तट पे उसने आ, कुछ समय के बाद जाकर अपना शरीर छोड़ दिया and, and go और फिर वो भगवत धाम जा पाया सो चैंटिंग नम बास में जोकिंग और in not very that not very serious in the maybe a musical performance also. It's not really pure chanting, it's just some namabas. So you get benefit, but not the full benefit. तो नामाभास जैसे व्यंग्यात्मक रूप में नाम बोल दिया या कुछ म्यूजिक के रूप में नाम गा दिया या बस ऐसे ही उतना सिंसियर नहीं बोला तो वो नामाभास है उसे पूरा लाभ नहीं मिलता शुद्ध नाम नहीं होता वो यस yes, प्रभु हरे कृष्णा महाराज पहले मैं सबसे पहले मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ हमारा मार्गदर्शन करने के लिए और हमारा पथ प्रदर्शित करने के लिए मेरा प्रश्न है महाराज कि मैं जैसे अभी प्रारंभिक स्थिति में हूँ तो कई बार हमसे अनजाने या जाने में कुछ अपराध हो जाते हैं जिनका बाद में हमें स्मरण होता है तो इस तरह से आ, किए गए अपराध से हम किस प्रकार बच के इस भौतिक जगत में रह सकते हैं और हरि कीर्तन और हरि में अपना ध्यान लगा सकते हैं मार्गदर्शन कीजिए first and foremost thank you so much much for guiding us and showing us path head Maharaj my question is I am a newcomer in the process of Krishna consciousness and knowingly, unknowingly, I may be committing so many offenses and later on maybe I get to realize also I committed this offense. So how to get over this and uh, continue in the process of Krishna consciousness chant and go ahead. Yes, well, the atonement is Krishna consciousness. You've done, you've done some offense, you've done some things which are not good, so you can overcome the reactions for all of these things by Krishna consciousness simply by hearing and chanting. तो यदि कुछ अपराध हो भी गया है तो प्रायश्चित है बस कृष्ण भक्ति में लगे रहना जाने जाने कुछ भी अपराध हो गया है गलती हो गई है तो भी श्रवण कीर्तन इसमें लगे रहना but you have to be determined to stop the bad things to give up the bad habits and not to continue to commit offense और साथ के साथ इस बात का भी दृढ़ निश्चय करना कि वो जो गलत आते हैं गलत कार्य हैं उनको छोड़ देना Krishna can forgive you in the beginning, but if you continue to commit sins, then Krishna will not be so happy. तो कृष्ण आरंभ में तो आपको क्षमा कर देंगे परंतु यदि आप बाद में भी उन्हीं पापों को या गलत कार्यों करते रहेंगे तो फिर कृष्ण क्षमा नहीं करेंगे So the, the process of atonement though is simply Krishna consciousness that you continue to chant even though you have got bad habits and you had bad, you did a lot of things, that, but still if you continue to go on with this chanting, if you're determined not to give up the chanting, then Krishna will help you to purify yourself. तो हो सकता है आपने पूर्व में कुछ पाप भी किए हों गलती भी की हो या अभी भी आप गलत आदत में पड़े हुए हैं उससे नहीं भी छूट पा रहे तो फिर भी एकमात्र प्रायश्चित है वो है इस कृष्ण भक्ति में लगे रहना श्रवण कीर्तन में लगे रहना उसके माध्यम से आप इन सब से छूट पाएंगे Hare Krishna Hare Krishna Maharaj thank you for glorifying Prabhupada elaborately and I want to know how Prabhupada motivated his disciples to go beyond their comfort zone means they acted against their nature also motivated Well, by Prabhupada's own example. तो प्रश्न ये है महाराज कि प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को कैसे प्रेरित किया कि वो जो एक आरामदायी स्थिति है उससे बाहर निकलना और आगे बढ़ना तो महाराज उत्तर दे रहे हैं कि प्रभुपाद ने अपने उदाहरण से दिया By the example, P- Sha Prabhupada showed his own example, putting aside all thoughts of comfort and everything, sacrificing everything for the service of Krishna. So the devotees became inspired by Prabhupada's own example. तो शिल प्रभुपाद ने अपने उदाहरण से ही अ, ये दिखाया कि प्रभुपाद जी ने हर तरह के आराम सुविधा को छोड़ दिया भगवान की सेवा के लिए तो अपने उदाहरण से प्रभुपाद जी ने दूसरों को प्रेरित किया Yeah, association, very powerful. तो भक्तों का संग बहुत प्रभावशाली है so we see the example we want to be like that we want to follow और जब हम ऐसा आदर्श उदाहरण देखते हैं तो हम भी वैसा ही बनना चाहते हैं हम भी वैसा ही करना चाहते हैं so in this way the devotees were inspired to do just as Prabhupada did they would try to do तो इस तरह भक्तों को प्रेरणा मिली शिल प्रपात को देख करके जैसे शिल प्रपात कर रहे हैं वैसे ही वो भी करने लगे okay. Yes. one more question. Yeah. हरे कृष्ण प्रभु जी मेरा बदनों प्रणाम स्वीकार करें uh, आपके मुखाम निश्चय यहाँ पर सुनने के लिए uh, प्रभुपाद जी के विषय में ये हमारा सौभाग्य है कि हम यहाँ पर हैं इस समय uh, प्रभु जी मेरा प्रश्न ये है कि जो बच्चे स्टडी कर रहे हैं अध्ययन कर रहे हैं चाहे वो कॉलेज के हों चाहे वो किसी ट्यूशन सेंटर के हों या फिर कोचिंग सेंटर के उनको उस अध्ययन जो कर रहे हैं उसको अध्यात्म से कैसा जोड़ा जाए मेरा ये प्रश्न है thank you so much for association my question is the students were in school and college and they are studying this normal stuff so how to connect them to spirituality how to connect the students into spirituality we have to make the Krishna conscious movement attractive to them. We have to present the scientific basis of Krishna consciousness. Students are often interested in science and so on. So we can also present the scientific basis of Krishna consciousness. तो हमें कृष्ण भक्ति को रोचक बनाना पड़ेगा उन विद्यार्थियों के लिए क्योंकि विद्यार्थी विशेष रूप से विज्ञान इत्यादि में अधिक ध्यान देते हैं समझना चाहते हैं तो हमें कृष्ण भक्ति को विज्ञान के माध्यम से उनको प्रस्तुत करना होगा A number of our devotees are well educated, some of them have PhDs, some of them are graduates from the premier institutes like IIT and NIT, and they've all come to Krishna consciousness because they appreciate the depth of the knowledge, they appreciate the scientific basis of Krishna consciousness. तो हमारे कई सारे विद्यार्थी हैं संस्था में जो कि पीएचडी हैं डॉक्टरेट हैं या फिर आईआईटी जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं उनसे पढ़े हुए हैं तो वो सब यहाँ क्यों जुड़ते हैं क्योंकि उन्होंने देखा कि यहाँ पर वैज्ञानिक मूल आधार है इस कृष्ण भावना में कृष्ण भक्ति में but people also have to appreciate The, the nature of the material world, that this material world is not a very happy or very satisfying place. और साथ के साथ लोगों को ये भी समझना पड़ेगा कि ये भौतिक संसार की क्या प्रकृति है कि यहाँ पर कभी भी संतुष्टि नहीं मिलेगी We want to find a better life. We're looking for some alternative existence than what maybe our own parents had and what was there in the past. We like to improve the conditions of the planet. And Krishna consciousness can do that. और यदि हम चाहते हैं कि जिस स्थान में रह रहे हैं उससे अच्छा स्थान हो जो हमारे माता पिता भी रहे हैं या उससे पूर्व का भी समय रहा है उसमें जो भी सुविधा स्थान की शुद्धता रही है उससे अधिक हो तो फिर कृष्ण भक्ति ही एकमात्र विधि है जिसके माध्यम से हम परिवर्तन ला सकते हैं एंड इफ इवन और पूरे विश्व की एक छोटी सी मात्रा में भी एक छोटे से प्रतिशत भी लोग भक्त बन जाएं तो पूरी पृथ्वी का जो मुखारविंद है वो बदल सकता है And so instead of dedicating your life to become a software engineer and sit in a, an office and make programs for comp companies, better you dedicate your life to the service of Krishna. तो बजाय इसके कि आपके अपने जीवन के सालों साल बिताएं और एक software engineer बने और फिर कंप्यूटर के बैठ कंप्यूटर के पीछे बैठ के कुछ ना कुछ डिज़ाइन बनाते रहें उससे अच्छा है आप जीवन भगवान को दे दें और कृष्ण भक्ति का प्रचार करें give this one life to Krishna you have already had so many other lifes you have wasted them all in sense gratification give this one life for the service of Krishna आपके पहले ही इतने सारे जन्म हो चुके और आपने उन सब जन्मों को व्यर्थ कर दिया केवल इंद्र तृप्ति में लगे रहे बस अब एक बार ये जो एक जीवन है ये पूर्ण रूपेण कृष्ण को दे दीजिए you will not be the loser you get the greatest benefit और आप इसमें आ, हारेंगे नहीं आपको सबसे अधिक लाभ प्राप्त होगा but what do you get if you set in your software engineer job your whole life what What you you you simply make make a little money. At the time of money won't save you. और आप बस इंजीनियर बने भी रहे और अपनी डेस्क के पीछे बैठे रहे घर में बैठे रहे कुछ ना कुछ कार्य करते रहे तो क्या हो जाएगा कुछ पैसा कमा लेंगे और मृत्यु के समय वो पैसा तो आपको बचा नहीं पाएगा So you have to see the, the positive aspect of Krishna consciousness that it's giving us a, a better life for us and for everyone else as well. We're giving something to others. It's not just for our own benefit, but it's for the benefit of the whole world. तो हमें इस तरह कृष्ण भक्ति के सकारात्मक रूप को देखना चाहिए कि वास्तव में यही सबके लिए लाभ प्रदान करने वाला है हमारे लिए भी और पूरे संसार के लिए भी पर उपकार भारत भूमि ते हैला मनुष्य जन्म जार जन्म सार्थक करे कर पर उपकार You have a good birth, you're born in Bharatvar, make your life successful and then give the benefit to others also. तो परोपकार करिए आप तो बहुत भाग्यशाली हैं आपका जन्म तो बहुत अच्छा है आपको भारत में जन्म मिला है अब अपने जीवन को सफल बनाइए और दूसरों को परोपकार कर, दूसरों के ऊपर परोपकार करिए उन्हें कृष्ण भक्ति दीजिए okay okay. Yes yes. Hare Krishna Maharaj ji, I just want to know um, how do you see the marriage? Why one should marry or not? Um, I how what? How how do you see the marriage? Why one should marry or not? Oh. Or in you ask me that? Um, how not, someone can decide uh, whether he should marry or not? In India, actually, parents force their children to marry. Yeah. Well, most people are married in the world. Most people are married in the world. So, your parents force you to marry, they want to see you comfortably situated. They say Grihastha ashram is the safest ashram. If you're not married, then you may become just simply a womanizer and you lust after so many other women. But if you're married, then you're more fixed with one wife. So it's safer. तो प्रश्न ये था कि विवाह करना चाहिए नहीं करना चाहिए कैसे पता चले माता पिता बहुत जोर देते हैं कि विवाह करें तो महाराज ने उत्तर दिया ये प्रश्न आप मेरे से पूछ रहे हो तो फिर महाराज ने उत्तर में आगे बताया कि वास्तव में गृहस्थ आश्रम का मतलब यह है कि एक एक सेफ हो सकता है कि बजाय इसके कि आप इधर उधर कई स्त्रियों के पास जाएं उससे अच्छा है कि एक के पास रहें उससे विवाह कर लें और साथ के साथ विश्व में अधिकांश लोग तो वास्तव में शादीशुदा नहीं है But you have to be qualified, you have to be able to take care of a woman and take care of a family. So you have to be a responsible person, that you can do that, that you can take care of, a, give them, the woman wants protection. Women want to be married usually, they want protection. They don't want to be exploited or abused, but they do want protection. And so you have to give that protection and you have to also be able to protect your family, the children. और यदि आपको लगता है कि आप अ, पत्नी का ध्यान रख सकते हैं क्योंकि स्त्री को सदैव सुरक्षा चाहिए ध्यान चाहिए तो यदि आप स्त्री को सुरक्षा दे सकते हैं उसका ध्यान रख सकते हैं बच्चों का ध्यान रख सकते हैं परिवार की सेवा कर सकते हैं तो फिर विवाह कर सकते हैं actually I am asking this question in relation to Krishna consciousness yes in Krishna consciousness yes of course Yes, we mean in Krishna consciousness. Most of our Krishna conscious devotees are married. तो कृष्णा कॉन्शियसनेस में भी हमारे अधिकांश भक्त जो हैं वो तो विवाहित हैं You see, we have how- seven brahmacharis here, and so many other people. तो हम देख रहे हैं यहाँ सात ब्रह्मचारी हैं केवल और इतने सारे और भक्त आए हुए हैं Uh, most people are in family life, and the, yeah. तो अधिकांश लोग तो पारिवारिक जीवन में रहते हैं you have a job. क्या आप नौकरी करते हैं you don't have a job, no. then how you can't maintain a family. तो अगर अगर जॉब नहीं करते तो परिवार को कैसे पालन करेंगे? If you have no job, then you can't get married because you don't have a, you're not able to support a family. तो क्योंकि आपके पास नौकरी नहीं है तो फिर आप परिवार को नहीं पाल सकते तो फिर क्यों शादी करेंगे? Maybe you have to become brahmachari. तो हो सकता है आपको ब्रह्मचर्य Thank you. okay. All right. Well, maybe. Hare Krishna Prabhuji, thank you first of all. My question is that uh, how to preach everyone, how to involve everyone, not only youths, everyone, uh, men, women, old, youths, children, everyone. How to involve everyone in Krishna consciousness. Thank you. how to involve everyone, men, women, old, young, how to involve everyone in Krishna consciousness. हर किसी को कैसे भक्ति में जोड़ दे ये प्रश्न है That is Krishna Sankirtan is for everyone. तो संकीर्तन सबके लिए है. Everyone, everyone eats prasadam, right? Everyone can eat prasadam. Everyone can sit and chant hari Krishna. सब लोग हरे कृष्ण का जप कर सकते हैं सब लोग प्रसाद ले सकते हैं सबके लिए है ये। Panchatattva gave mercy to everyone without discrimination. पंच तत्व कृपा सबको देते हैं कोई भेद नहीं करते पंच तत्व Mm, Young men, old men, women, children, even the dogs, everyone. No one should go hungry. बच्चे हों बूढ़े हों अ, वृद्ध अ, स्त्री हों पुरुष हों फर्क नहीं पड़ता इवन कुत्ते भी क्यों ना हो कोई भूखा नहीं जाता Look, Krishna consciousness is in every living entity. We have to awaken it. तो कृष्ण भक्ति हर जीवात्मा में है हमें बस उसको उदित करना है जगाना है पुनर्जगाना है so the loud chanting of the holy name is beneficial for all living entities तो ऊंचे स्वर में हरि नाम हरि कीर्तन करना वो सबके लिए बहुत अधिक लाभदायक है okay thank you very much for answering my question धन्यवाद thank you so much for answering my question okay yes marriage जी Madhaji has a question. Somebody. Hare Krishna Maharaj Ji. Uh, actually my question is that sometimes we don't know if we are doing whatever we are doing, uh, we are doing is good or not. or uh, whatever we are doing is uh, this is pleasing krishna or not so how we can identify that uh, our action are pleasing for krishna or not yes Maharaj मेरा प्रश्न है कि कई बार हमें पता नहीं चलता कि जो हम कार्य कर रहे हैं वो सही है या गलत है या कृष्ण को प्रसन्न करेगा नहीं करेगा तो हम कैसे इस बात को देखें कि हमारे हर कार्य से कृष्ण प्रसन्न हों Well, if the devotees are pleased with you, then you know Krishna must also be pleased. तो यदि भक्त आपसे प्रसन्न हैं संतुष्ट हैं तो फिर कृष्ण भी आपसे प्रसन्न है संतुष्ट हैं So you try to please the devotees. तो आप भक्तों को संतुष्ट करने का प्रयास कीजिए Right? Doing service for all the devotees and for the spiritual teacher and so on, that will be pleasing to Krishna. तो भक्तों की सेवा करिए गुरु की सेवा करिए आध्यात्मिक गुरु की सेवा करिए उनके माध्यम से कृष्ण प्रसन्न होंगे thank you Maharaj ji Hare Krishna okay yes Prabhu How a devotee should uh, should a devotee uh, plan for morning walk in his daily routine? And uh, it's the, it's the japa time. Then how should he manage? Thank you, Maharaj. Should a devotee plan for a morning walk every day and how should he manage his japa walk? it's not japa walk, but how it's japa time. Because it's japa time, then how should he manage? Uh, if we go for morning walk, then how should we plan for our japa time? Well, I, I just, I was only telling you Prabhupada had that program because, you know, sitting sometimes in the temple all day you, you just sitting and writing and writing letters, doing correspondence, meeting devotees. You don't get much exercise. So doctor told Prabhupada he needed to go for a walk in the morning. तो मैं तो आपको शिला प्रभुपाद के बारे में बता रहा था क्योंकि पूरा दिन मंदिर में रहना भक्तों से मिलना कथा करना पत्र व्यवहार करना तो कुछ शरीर के लिए कुछ कार्य नहीं बचता मतलब फिजिकल एक्टिविटी नहीं बचती तो इसलिए प्रभुपा जी को डॉक्टर ने बोला था कि आप मॉर्निंग वॉक के लिए जाए it's not compulsory not that everybody has to go for morning walk every day but you know there is no harm to go out and chant when you are doing when you are walking तो ये कंपलसरी नहीं है ऐसा नहीं है कि हर वक्त को जाना पड़ेगा मॉर्निंग वॉक के लिए तो परंतु कोई जा रहा है तो उसमें गलत भी नहीं है Mm, I was walking here this morning outside the temple, just outside the temple. You don't have to go far. You can walk here. तो मैं बाहर चल के सुबह बाहर जब कर रहा था तो ऐसा नहीं है कि मॉर्निंग वॉक करने के लिए आपको दूर जाना है आप यहीं पे अंदर ही कर सकते हैं you can walk around the temple we have so many temples here you can walk around them तो यहाँ पर इतने मंदिर हैं आप इसके अंदर ही आप घूम सकते हैं mm. चल सकते हैं And So it's not like you have to go away anywhere. You can do have the japa walk right here on our own land. You don't need to go far. तो इसलिए अ, आपको जपा वॉक करना भी है तो आपको ऐसा नहीं कि दूर दराज के इलाके में जाना पड़ेगा हमारा अपना ही लैंड है उसी में आप जपा वॉक कर सकते हैं Hmm? Okay. Hare Krishna. There's one Mataji, mic backside. Hare Krishna Prabhu ji Uh, मुझे ये पूछना है जो मतलब अनमैरिड जो स्त्रियां होती हैं तो मतलब जब वो भक्ति में बढ़ना चाहती हैं और पूरी तरीके से अपनी ज़िंदगी भी समर्पित करना चाहती हैं कृष्ण को लेकिन जो कभी कभी जो माता पिता हैं उनको बड़ी इस चीज़ में टेंशन हो जाती है कि अगर ये भक्ति में चली गई ज़्यादा या इसने कंठी माला अगर धारण कर ली तो इससे शादी कौन करेगा या कुछ इस तरीके के बहुत सवाल घर में खड़े होते हैं तो जबकि वो अपनी ज़िंदगी समर्पित करना भी चाहती है लेकिन कन्फ्यूजन में कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत सारी ऐसे हो जाती हैं और शादी के बाद भी अगर कोई नॉन डिवोटी अगर घर वाले पसंद करके किसी नॉन डिवोटी से करा दें तो कहीं ना कहीं भक्ति और गिरने के उसके चांसेस हो जाते हैं तो इसमें ऐसे माता पिता को कैसे समझाया जाए और किस तरीके से अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो उसे डील किया जाए Hare Krishna uh, Hare Krishna Maharaj the question is that sometimes if if a, if a young lady uh, wants to surrender completely to Krishna and Krishna consciousness, then it becomes very difficult uh, to get uh, how uh, getting entangled in married life and parents want to force that you should get married but even if one gets married and the husband is not a devotee so again the devotional life goes down so how to explain to our parents that the girl actually wants to give her life completely to krishna well Srila Prabhupada actually told these girls that if your parents arrange the marriage, you should follow. You should just get married. Your parents know you and they can arrange a husband for you and you just get eh, just accept that whoever your parents arrange get yourself married he may not be a devotee but you're a devotee and you know you you can just make it clear that you know that I'm a devotee and certain things I do and you want to marry me okay but you know you have you know I can accept you're not a devotee but don't stop me from being a devotee तो शिल प्रभुपाद ने इस बात को इस तरह समझाया स्त्रियों के लिए कि जब आपके माता पिता कहीं व्यवस्था करते हैं विवाह के लिए तो उस कन्या को वहाँ पर विवाह कर लेना चाहिए उसको अपना अलग कुछ अलग मत नहीं प्रस्तुत करना चाहिए और हाँ जो आ, वो व्यक्ति हैं उनको बताना चाहिए कि हालांकि आप भक्त नहीं पर मैं भक्ति करती हूँ और मेरी भक्ति में ये कार्य हम करते हैं तो जिस तरह मैंने आपको स्वीकार किया है अभक्त के रूप में आप मुझे भक्त के रूप में स्वीकार करिए But Prabhupada definitely thought this, the girl, young women, they should get married. And if their parents arrange the marriage, better. और परंतु शिला प्रभुपात ने विशेष रूप से इस बात को इस बात पर बल दिया कि जो कन्याएं हैं युवा स्त्रियां हैं उनको विवाह करना चाहिए और यदि माता पिता उसकी व्यवस्था करते हैं तो उसको विवाह कर लेना चाहिए Then they can help you to be more happier in your, to be happy in your married life. तो इस तरह से आप उस वैवाहिक जीवन में संतुष्ट रह सकते हैं हो सकता है वो भक्त नहीं हो जिससे विवाह किया है पर आप तो भक्त हैं तो आप उस तरह से वहाँ पे रह सकते हैं you know, it's, it's quite common that you know women are devoted and the man is not much devoted to ye to kai jagah pe hota hai ki jo stri hai wo bhakt hoti hai aur jo purush hai wo bhakt nahi hota So it's not a big obstacle. You yourself can continue. Your husband will also get some benefit by your devotion. to इसमें bahut badi rukawat nahi hai aap apni bhakti karte rahiye aur uske madhyam se aapke pati ko bhi kuch labh prapt hoga All right, any other questions? No more questions? Then we'll finish here today. Thank you very much. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki. Jai. Gaur Bhakti Vrinda ki. Jai. His Holiness Bhakti Vignanash Narsingh Swami Maharaj ki. Srila Prabhupada ki. तो महाराज जी का बहुत विशेष धन्यवाद बहुत ही अद्भुत कथा करने के लिए प्लीज़ एक मिनट के लिए बैठिए ये आ, वैष्णव सलाचार का पालन कीजिए अभी महाराज व्यासासन पे हैं सबसे पहले कृतज्ञता प्रकट करनी है कि महाराज ने इतना दूर से आए हैं इतना अद्भुत कथा की इतना समय दिया तो प्लीज़ बैठिए और महाराज जी का हार्दिक धन्यवाद देंगे कि महाराज ने आकर कल शाम को और आज बहुत सुंदर कथा की और आपके कितने सारे प्रश्न थे अलग अलग तरह के महाराज ने हम सबकी जिज्ञासाओं को दूर किया हमें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन दिया और अपना जो व्यक्तिगत अनुभव है शिला प्रभुपात के साथ वो भी महाराज ने आज हमें बताया उसके बारे में तो महाराज जी का हार्दिक धन्यवाद हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे और हम महाराज जी को ये प्रार्थना करेंगे कि महाराज जी की कृपा से हमें यहाँ प्राप्त होती रही है महाराज यहाँ पे आते रहे हैं तो अगली बार जब महाराज आए तो महाराज कम से कम तीन दिन के लिए यहाँ अवश्य रुके तो महाराज भी humbly pray at your lotus feet that next time when you come, so please stay at least for three days in this temple. <laughs> <laughs> and bless us with your divine association, uh, because in your association we all feel so encouraged and so nourished. And it was so amazing that you were, all, you were chanting in the morning and in your shelter we were trying to chant. So Maharaj ke सानिध्य में नेतृत्व में हम लोग यहाँ जप कर पाए तो हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है एक बार फिर महाराज का हृदय से धन्यवाद हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे His Holiness Bhakti Vikraminasha Narsingh Swami Maharaj Ji ki, Srila Prabhupada ki, Samvid Gaur Bhakta Vrind ki, Vitai Gaur Premanande. तो आप सब भक्तों के लिए प्रसाद है और एक और सूचना मैंने देखा आप भक्तों को कल शाम को भी आए और आज भी आए तो कुछ भक्त थोड़ा अभी उतने अधिक प्रोग्राम्स में जो नहीं जुड़े नए आए हैं तो आप सबका भी हार्दिक निमंत्रण है तो जो भक्त अभी किसी आश्चर्य प्रोग्राम में नहीं है जरा दो मिनट के लिए पीछे हर्षिता गोरंगी माता इसे हर्षिता गोरंगी श्रीपति माता जी आप प्लीज हो सकते हैं तो जो भी भक्त हैं जो भी आश्चर्य प्रोग्राम में नहीं है माता जी से एक बार मिल सकते हैं और पुरुष भक्त जो है वो धनवंतरी पुरुष एक मिनट मिल सकते हैं जो भी आश्रय प्रोग्राम में नहीं है तो ताकि आपका हम नाम नंबर ले लें और आपको और मार्गदर्शन करने के लिए हमें सहायक हो जाएगा श्रीपति माता आप मिल सकते हैं माताओं को thank you very much Hare Krishna सब लोग गीता भवन में प्रसाद लीजिएगा हरे कृष्णा और आज सुबह का प्रसाद जगन्नाथ सखा प्रभु ने स्पॉन्सर किया है और श्री और एससी कौशिक जी और उनके परिवार ने भी आज का प्रसाद स्पॉन्सर किया है तो इन भक्तों के लिए हम लोग एक बार हरे कृष्ण भगवान का जप करेंगे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे शिल की जाए सबका बहुत बहुत धन्यवाद हरे कृष्णा